escénico? Vale, eh, recordaros que eh, eh, esta sesión va, a ser, va a ser grabada y voy a, leer, si os parece, el permiso de, grabación que, bueno, se suele leer cuando se hacen estos, estos actos y estas cosas en, la Universidad de Granada, ¿vale? No, pero tengo que ver el Sí, sí, me refiero solo a la imagen. Vale. Lo que van a ver ahí. Vale. Está bien, ¿no? Bien. Bueno, se ve mucho papel, pero bueno, <laughs> es lo que hay. Aquí, ¿Sí? este icono, ¿Sí? para la cámara. Ahora mismo no, está. Y no se podía subir un poquito, que no me Iniciamos este cámara. Vale. Muy bien. Es, pues ya vemos que se está preparando Rosa, mientras, como decía, os leo el permiso. Eh, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar a sus miembros o personas eh, con un interés legítimo, debidamente acreditado, con posterioridad el conocimiento del contenido de la misma. Se recomienda a los asistentes que no sean miembros del órgano, que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de los participantes. Queda prohibido la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o el dispositivo utilizado por parte de los miembros del órgano a título individual o por cualquiera de las personas invitadas. Cualquier asociación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales, de lo que queda debidamente informado. Así que nada más, habiendo leído este, este permiso, eh, os informo eso, de, que vamos a comenzar con, el caso de Cartagena. Eh, vamos a hacerlo en formato entrevista, yo le voy a hacer unas preguntas a Rosa y ella nos va a ir contando eh, cómo han sido esos presupuestos participativos en Cartagena, que forman parte de nuestro proyecto europeo de buenas prácticas, porque son unos presupuestos participativos con juventud que tienen unos valores y que tienen una trayectoria y una formación que bueno, pues que que son admirables y que, creo que deben, pueden servirnos para que sean replicados en, otros proyectos y en otros casos. Eh, luego pasaremos a que las personas que han participado en los grupos de trabajo expongan eh, lo que han estado haciendo, es decir, eh, los tres grupos que han estado trabajando en proyectos participativos, en diseñar esos presupuestos participativos con jóvenes, nos muestren cuál ha sido su experiencia, a qué conclusiones han llegado, y luego, por último, haremos como una, evaluación de, bueno, pues este, de, esas sesiones que hemos ido teniendo, de este curso formativo, y, ya cerraremos. Así que, eh, muy buena, Rosa. Ya sí creo yo que, estás lista, ¿no? Ay, sí. Me quito la mascarilla que de momento estoy sola. Pues, Estupendo. todos. Y encantada de participar en, esta experiencia tan bonita. Eh, nosotros también tenemos que agradecerte que que nos dijeras que sí cuando te contactamos y que, te ofrecieras eh, sin poner en ningún tipo de, pega a, todo lo que, lo que te comentamos. Eh, pues muy bien, Rosa, eh, ¿nos puedes decir, por ejemplo, tu cargo para empezar a presentarte? ¿Te puedes presentar un poco? Vale, muy bien. Pues mira, yo actualmente soy responsable de presupuestos participativos y jefa del área de transparencia del Ayuntamiento de Cartagena. Compagino los dos cargos, que a veces se complementan entre sí. O sea, un aspecto bastante interesante. Vale. Y, bueno, eh, sabemos, bueno, las personas que trabajamos en la Universidad de Granada conocemos eh, vuestra trayectoria con los presupuestos participativos, pero nos puedes contar un poco cuál es eh, la visión que tiene mm, vuestro ayuntamiento, vuestro consistorio sobre presupuestos participativos y juventud y, un poco cuál ha sido ese proyecto troncal que, en el que habéis trabajado y que seguís trabajando, me consta. Bueno, voy a empezar haciendo un poco una pequeña historia. ¿no? Eh, los presupuestos participativos de ciudad eh, empezaron en Cartagena en el año 2016. Eh, fue una experiencia piloto que bueno, se hizo con buena disposición, pero no teníamos práctica ninguna. ¿no? Y, bueno, no salieron muy mal. La participación, mm, comparando con el resto de ciudades, pues no, fue ni mejor ni peor, ¿no? una, una media normal. Y cuando finaliza esta experiencia, eh, empezamos el primer proceso que se plantea ya en serio de presupuestos participativos de ciudad en 2017, ya trabajando con distritos y proyectos de ciudad, ¿no? es cuando aquí eh, empieza o nos planteamos trabajar con los más jóvenes y, con los niños, ¿no? porque eh, eh, es, la esencia, nuestra esencia, es nuestro futuro. Entonces, trabajar con jóvenes y niños es una, es una inversión. Y entonces, pues planteamos una experiencia piloto en el curso 2017-18 con, un colegio y un, y un instituto. Para mí, los presupuestos participativos son un poderoso recurso para la eficacia de la toma de decisiones que, consigue una mejora considerable en la política de inversión y que además va a ser apreciada y reconocida por la comunidad. Y piensa que al final lo que se genera son soluciones y además se conocen los deseos de mejora que tiene la población y eso facilita la intervención para conseguirlo. Entonces se, implica el ciudadano, el niño, el joven y esto si lo llevamos al colegio o al instituto serán los niños y jóvenes quienes conozcan mejor su centro y las necesidades que tienen. Por tanto, ellos deben decidir qué hacer y en qué invertir el dinero que el ayuntamiento pone en sus manos. Entonces, los objetivos del proyecto, como nos dice, eran, bueno, pues fomentar estos valores ¿no? democráticos en la juventud, ¿no? Para vosotros es importante, nos decía que ese es el, futuro, ¿no? Y que además estáis conociendo, eh, un poco el testeo, ¿no? De, de, de, qué necesita la población, de qué necesitan ellos y ellas. Sí, bueno, el objetivo principal eh, era para niños y jóvenes que participaran activamente de la toma de decisiones sobre asuntos que le afecten en su entorno más cercano, que tomamos como cercanía el colegio o el instituto. Luego teníamos más objetivos, como era fomentar la participación ciudadana y educarlos en valores democráticos, eh, educarlos en el diálogo, en el respeto, la escucha, la tolerancia, la conciencia crítica y la participación. También queríamos comentar la responsabilidad y el incremento de la eficacia y eficiencia de los recursos públicos, dar poder tanto a jóvenes como a niños eh, para decidir en qué invertir parte del presupuesto municipal. Ten en cuenta que este año estamos jugando con 110.000 euros del presupuesto municipal. Entonces, para mí eso es, es un hándicap muy importante, ¿no? Por ejemplo, también otro objetivo era ayudar a que tanto jóvenes como niños crecieran sintiéndose parte de la sociedad y de la toma de decisiones, eh, conocer de cerca las instituciones y en especial el ayuntamiento, que es la administración que tienen más cerca. Entonces, todos esos objetivos nos planteamos desde, desde el inicio, con los jóvenes y con los niños. Claro, es que es muy, importante, es lo que decía yo. Yo nunca, nunca entendí muy bien, ¿no? Yo soy politóloga, Rosa, y yo, yo nunca entendí muy bien eh, que hubiese, bueno, incluso hay países, ¿no? Que permitan a los 16 conducir y, y, que no puedan participar de la toma de decisiones, de, bueno, de que son personas que viven en esta sociedad, ¿no? De, las decisiones de tu colegio, de, de dónde se pone un parque, ¿no? Que, que, es para ellos y para ellas. Claro, claro. Es un poco absurdo, ¿no? Poder coger coche y no decidir sobre cosas que te rodean y, son más cercanas que, que, un vehículo. Claro, y que al final es, fomentar los valores democráticos, es que, que, crezcan en esa dinámica de colectividad, eh, de todos esos valores que has, ido, que has ido comentando. Nos decías que empezó el proyecto en el año 2016-2017, ¿verdad, Rosa? 2017, sí, en el curso 2017-2018. Experiencia piloto. Sí, y ha continuado esto, yo, sé que sí, pero claro, las personas que están hoy en el curso querrán saberlo. ¿Durante la pandemia habéis seguido trabajando de alguna manera eh, en esto? Efectivamente, sí. Fue un hándicap, no sabíamos, de hecho empezamos más tarde el, proceso participativo, porque empezamos en, septiembre, octubre a sacar la convocatoria y demás, que no sabíamos si, si el curso académico iba a poder arrancar con media normalidad, ¿no? Entonces, eh, pues hicimos una apuesta muy importante en cuanto a decidir, venga, vamos hacia adelante, vamos a sacar el proyecto. Y, bueno, la respuesta fue pues, grandiosa, ¿no? Porque el año anterior, la vez anterior, bueno, llevamos tres presupuestos participativos en el centro educativo, para que solo sepa, ¿no? Mirad, en el primero se presentaron, bueno, solo escogimos a un centro, eh, a un colegio y a un instituto para hacer un, poco el tanteo de cómo, funcionaba y fue genial. La convocatoria primera abierta que hicimos en el 2018 se podía presentar cualquier centro y solo se presentaron 11, ¿vale? Nueve colegios y, y cuatro institutos. Y esta vez, en plena pandemia, se presentaron 31 centros. ¿Tú sabes lo que es eso? Hemos triplicado la participación. Es increíble. ¿Llegáis a saber por qué, Rosa? Ese, ¿Por qué de repente? ¿O porque crees que ya han visto cómo habéis funcionado en otras ediciones? Ese, es <laughs> la <laughs> clave, ¿no? sí, esto yo lo, digo cuando voy por los, colegios y los institutos. Esto es como el sarampión. Tenemos que contagiarlo. claro, claro, cuando ya ven la experiencia, ven seguramente lo contento y contenta que, salen los chicos y las chicas, ¿no? Ya pues se animan más, ¿no? participar de hecho Además, los mismos chiquillos se van contando, las familias que están viviendo ese cambio en el crío, porque también lo viven, eh, también lo comentan con los amigos, eh, esto llega a otros colegios que entonces llaman oye, que queremos participar. Entonces, es un proyecto pues súper dinámico, que, gratificante, yo qué sé. Tiene todo nada más que ventajas sí, nosotros, nosotros ahora vamos a hacer eh, desde, la Universidad de Granada, en la Noche Europea de los Investigadores vamos a hacer una simulación, claro que es lo que podemos hacer de presupuestos participativos y nos hemos inventado eh, un roleplay eh, donde los niños van a gestionar el presupuesto de la Unión Europea para salvar el planeta. Bueno, y que hay, hay, ¿no? hay mucho juego con este tipo de dinámicas y hay mucho, mucho, se pueden hacer muchas cosas y se puede adaptar sobre todo para niños y niñas muy pequeños y también ya para chicos y chicas que pues ya son adolescentes y que tienen mucho más conciencia de, su entorno y de la toma de decisiones. En lo que dices de niños pequeños, en la primera, en la experiencia del 17, nuestra experiencia piloto, dudábamos que los de infantil pudiesen entender que era un presupuesto participativo, pero nos dejaron muertos. Ya lo entendieron. <laughs> Pero mejor que nosotros probablemente. Mejor, mejor. Y además los grupos motores que se dedicaron eso, a, porque iban por las distintas clases, eh, pues le contaban que era un presupuesto participativo con marionetas, con guiñoles, con un cuento, con distintas dinámicas. Entonces, vamos, aquello era, yo de verdad, el, equipo directivo del colegio que empezamos con ellos y nosotros nos quedamos muertos de, ver cómo, cómo compartían perfectamente los críos y, y, luego cómo votaron, porque claro, se le adaptaron las, las papeletas de votación, ¿no? Entonces, pues muy bien, la experiencia fue muy bonita, con todas las edades, con jóvenes, con críos y con más pequeñas pues todavía. Pues estupendo. Vamos a entrar un poco más en detalle. Rosa, ¿nos puedes contar algunos detalles del proceso o de las etapas o de eh, cómo fue el procedimiento? Un poco más. hablabas de los centros, cómo, cómo relacionáis ¿no? el, ayuntamiento con los centros. Sí, pues mira, lo primero que, mm, que se hace es eh, establecer unas reglas del juego, ¿no? O sea, qué, en qué consiste, qué se, eh, va a hacer, de qué manera, eh, qué, vais a recibir, todo eso, ¿no? Primero, y eso como somos ayuntamiento, somos administración, pues tenemos que hacerlo a través de una propuesta a Junta de Gobierno, porque nosotros somos ayuntamiento de gran, de gran población, ¿no? Y entonces una vez que se aprueba en Junta de Gobierno esa propuesta, donde va como si jugamos al parchís, las reglas del parchís o el lamero del, ajedrez, pues se publica y se le da difusión. ¿A través cómo? Pues a través de la Concejalía de Juventud de Educación, que es la que tiene los contactos con todos los centros educativos, y se le ofrece la, la propuesta. Entonces, una vez que acepta, bueno, se les pedía, porque no es gratuito esto, eh, se necesita que el profesorado esté implicado y para eso les, exigimos que hagan una, memoria de cómo harían ellos un, proceso participativo, de presupuestos eh, participativos, ¿no? entonces, pues tienen que molestarse en fundamentarlo, en, darle, en temporalizar y etcétera. Y una vez que lo han hecho, nos lo presentan y, siempre hemos cogido a todo el que se ha presentado. De momento no hemos seleccionado ni discriminado a nadie. Si alguien, pues, por ejemplo, no ha entendido lo que era un presupuesto participativo, pues le hemos dado los cinco días de rigor para que subsanen y demás, se les ha explicado y entonces han vuelto a presentar su memoria. Entonces, hemos sido siempre integradores, siempre sumadores. Que, no habéis excluido a nadie, o sea, si, alguien no tenía muy claro, le habéis echado una mano, digamos, no, habéis tenido facilitar sí, ¿no? que la gente se sume. facilitado al máximo pues que puedan participar todos los centros que, hayan querido. Y una vez que, se presentaron, pues sí, luego eh, lo primero que hicimos, bueno, aparte de aceptarlo, comunicarlo y todos los rollos burocráticos, hicimos una reunión general, estoy hablando ya de este año, por ejemplo, que como hemos tenido que ir eh, cambiando según pandemia, no pandemia y demás, pues este año en plena pandemia, pues lo que hicimos primero fue convocar una reunión general con todos los equipos directivos los 31, de los 31 centros, 25 colegios y los 6 institutos, en el BATEL, que es el centro de congresos de aquí de Cartagena, mm, con todas las medidas COVID, etcétera, etcétera, que para hacer una reunión de la marinera y, entonces fue presidida por la alcaldesa, porque aquí lo importante también es eh, que, los políticos se impliquen, o sea, tener un liderazgo político, ¿vale? Todo proyecto participativo, si parte de un ayuntamiento, tiene que estar liderado por la más alta esfera, ¿no? En este caso es el, es el alcalde o la alcaldesa y luego por pues, los concejales. En esta reunión participó la alcaldesa, y la concejala de, Educación. Entonces, hizo la parte eh, institucional, explicó un poco el proceso eh, a grosso modo y ya luego pues la parte técnica la expliqué yo, ¿no? Ya expliqué las distintas fases del proyecto, lo de, o sea, que, seguimos pues lo clásico, ¿no? De, todos, eh, información, divulgación, debate, la segunda recogida de propuestas, priorización de las propuestas, evaluación por los técnicos municipales, votación y publicación de resultados, ¿no? Y, ya fui explicando pues, en, qué, consistía cada una de estas, de estas fases, que supongo que, sabréis todos qué, consiste, ya no me voy a repetir. Y, y, luego lo que también hice en esa reunión es que participaran todos de los centros eh, que han participaron anteriormente. Entonces, explicaron su experiencia, un colegio, el José María de la Puerta, y un instituto, el San Isidoro de los Dolores. Entonces, pusieron en valor la práctica que habían hecho el año anterior. Y eso enriqueció muchísimo, porque ahí vieron pues, en qué consistía el proyecto de realidad. Claro. Yo, esto que nos decía de la fase, de, bueno, de hablarnos con otros centros para que expliquen su experiencia, bueno, este proceso de, asesoramiento un poco de otros colegios, ¿no? de mentoría, todo esto eh, a las personas que, están con nosotros esta tarde les, va a sonar mucho, precisamente durante estas sesiones, Rosa, han estado trabajando un proyecto con todas estas fases, diseñando para poder llevar a cabo estos presupuestos y hoy lo van a presentar después de tu intervención. Entonces, creo que están bastante familiarizados con todo esto que le contaba y también está bien para que vean la parte práctica, ¿no? Porque claro, suena muy raro cuando no hemos puesto a trabajar quizás la ficha, ¿no? Vamos a diseñar unas bases, vamos a ver con quién vamos a contactar, vamos a... Así vemos cómo se traduce luego en la realidad que, sería tu caso. Sí, bueno, pero, es súper práctico, si lo tienes todo claro desde el principio, desde las bases, todo, todo sale rodado. Y, saben todos a, qué atenerse y cómo, y cómo relacionarse y cómo, y, cómo hacer el proceso en definitiva. Entonces, también quería decir que, bueno, que, es muy importante, no sé si lo habréis hablado vosotros también, la labor del profesor coordinador, no sé si lo habréis nombrado, coordinador de cada centro, y de los grupos motores o coordinadores. ¿Eso lo habéis tocado? No, eh, esa estructura quizás no nos hemos centrado tanto, lo hemos hecho un poco más abierto, pero si nos lo explicas o si quieres comentarlo, Rosa, nosotros muy agradecidos. Vale, pues mira, eh, en cada centro, aparte del equipo directivo, siempre se, bueno, se le da al, centro la posibilidad de, elegir un profesor que sea la cabeza del proyecto en ese centro, ¿no? El que se implique y, que haga de, nexo entre el, el centro y los técnicos municipales, ¿vale? si tiene que acudir a mí, llamarme o lo que sea, pues el profesor coordinador suele ser el que, da la voz de alarma. Oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa aquello? Entonces, el profesor coordinador junto con el equipo directivo también se encarga, antes de empezar con las fases y demás, que es muy importante darle un, sentido. es que me falta, me he saltado alguna cosilla. el sentido pedagógico, por ejemplo, si vamos a hacer un, proyecto participativo, eh, de democracia participativa y demás, pues tenemos que primero contar a los chiquillos y a los jóvenes qué es la democracia, de dónde viene, qué fundamentos, etcétera. Tenemos que fundamentar el proyecto dentro del centro educativo, ¿vale? Antes de eh, empezar las fases, los chiquillos tienen que saber exactamente pues, qué es eso. Lo han estudiado, pero no es lo mismo que verlo en práctica que ve, eh, por ejemplo, eh, estudiar, como tenemos una página web, pues estudiaron la página web, cómo habíamos hecho los procesos participativos de ciudad. O sea, se informaron, hicieron un estudio. El primer trimestre lo dedicaron a estudiar. Y, también a ver desde qué áreas se podía trabajar, porque se trabaja desde la transversalidad en el centro, desde qué áreas se podían implicar eh, mejor este, este proyecto. Una cosa muy importante, que iba a decir luego, pero por si se me olvida, lo digo ahora, es introducir el proyecto dentro de la programación general anual del centro, porque nos facilita muchísimo el poder mm, trabajar eh, en distintas horas sin tener que ceñirnos a la hora que el tutor tiene al grupo motor o que si vamos al recreo o por favor me da permiso para que el niño entre o el grupo motor entre a explicar a esta clase el facilitar el tener dentro de la programación general anual aprobado el proyecto implica que el claustro y el, consejo escolar lo ha aprobado. Entonces, da mucha más amplitud de, trabajo, ¿vale? Luego, os iba a explicar lo de los grupos motores, ¿no? No, sí, yo la verdad es que eh, me está sirviendo mucho porque hay pequeñas cosas que la verdad que, yo no conocía y que, me, interesa, me interesa bastante, ¿no? porque son detalles que a lo mejor pasamos por alto a la hora del diseño. Pues mira, para mí es muy importante la elección del grupo motor en cada centro. yo, yo prefiero decirle motor porque cuando hablo con ellos, decir mira, el motor de un coche, o sea, el coche no anda sin un motor, ¿verdad? Pues el centro no anda si no tenemos un grupo motor que lo dinamice. O sea, vosotros sois la gasolina que va a mover este centro. Entonces, e, con, esa, ese símil entienden perfectamente el trabajo que van a tener, ¿no? Entonces, pues, el grupo motor eh, pues, eh, empieza a reunirse con el profesor coordinador, empiezan a diseñar un poco las estrategias, como ya tenemos establecidas las distintas fases, eh, con el cronograma hecho, pues se distribuyen las visitas o cómo cómo difundir el proyecto mediante pues, vídeos. Cuando estábamos en plena pandemia tenían que hacer videollamadas y hablarse de una clase a la otra porque era la burbuja y no podían visitarse, ¿no? Ya se grababan en vídeo, le mandaban un vídeo, eh, hacían PowerPoint, lo mandaban. Ya cuando podían bajar y, y bajar dos alumnos, pues se iban a las clases y les explicaban el proceso. Entonces esa implicación es muy, muy importante del grupo motor pues quizás eh, no lo hemos tenido muy, muy en cuenta, ¿no? porque bueno, pues el diseño queríamos que fuese más la, estructura, lo fundamental, pero me parece que, nos vamos a quedar con eso también, Rosa, y que vamos a darle una, pensada para implementarlo. Y, y, me gustaría saber, sé que me vas a decir que sí, ¿no? pero eh, ¿Cómo participaron los jóvenes de la votación? ¿Estaban comprometidos? ¿Lo habéis visto comprometidos con todo esto? Yo sé que la experiencia es muy positiva, sé que vas a decir que sí, pero bueno, quiero, quiero escuchar tu experiencia. las votaciones, mira, eh, el día de las votaciones fue el día de la fiesta de la democracia, por lo menos este año, ¿sabes? Porque mm, les, propuse como hilo conductor eso, vamos a hacer, sobre todo a los institutos, ¿eh? No te pierdas a los jóvenes que los niños en eso iban más lentos, pero los jóvenes les dije, ¿por qué no hacemos una fiesta como la, como la votación? Es eh, por, pues, eh, en sí pues el emblema de una democracia cuando decides, ¿no? Pues ¿por qué no hacemos un entorno temático de la, a la democracia? Ese día va a ser la fiesta de la democracia. Pues bueno, pues te aparece el instituto, por ejemplo, el Jiménez de la Espada como eh, en plan americano, ahí con los globos, los blancos, rojos, azules, ahí en la puerta, la fiesta de la democracia, habían investigado, eh, por ejemplo, el voto femenino, ¿no? Cuando empezó el voto femenino, hicieron una exposición, un vídeo unos en otro centro en el Bohío, pues como eh, el voto también salió el, voto femenino, pero en, en fotografías, eh, con distintos detalles, luego el, el San Isidoro, pues también otra exposición en torno a la democracia, una obra de teatro, o sea, hicieron... Madre mía, o sea, o sea las actividades y, la creatividad ya voló, ¿no? Y ya empezaron a proponer. por ejemplo, estoy contando todo lo que, lo que, eh, o sea, e, ese voto, porque aparte eso significa que estaban súper ilusionados, ¿no? Eh, bueno, pues aparte de eso, pues se montó en cada centro, según eh, el número de alumnos, una, pusieron una mesa de votación, dos o tres, según por niveles, por ejemplo, eh, en los colegios pusieron una en, infantil, otra eh, en tercero cuarto, quinto sexto, ¿no? Tres, tres distintas para que pudiesen participar porque querían participar todos. Entonces, el presidente de la mesa, los vocales, los interventores, el, que se encargaba del protocolo, eh, cuando iban, porque movilizamos a todo el equipo de gobierno todo el equipo de gobierno se implicó en las votaciones, fueron a visitarlos. No sé si, lo has visto en la página web de la noticia, aparece, ¿no? La alcaldesa por un lado, los chiquillos le hicieron una entrevista a la alcaldesa. O sea, eh, eh, sí, que ya se prestó todo el mundo por ese espíritu de, motivación. De, Efectivamente, y pues ya te digo, fue, un éxito porque todos participaron eh, con, ilusión. Incluso quien no pudo ir a votar, pues estableció también lo del voto telemático. Habían hecho los profesores un programa para el que no podía ir, votase telemáticamente. Esto fue excepcional, ¿no? Casi todos estaban allí. Y luego también eh, <laughs> se utilizó el, voto por correo, porque eh, coincidió que algunos pues tenían que salir la clase, viaje de estudios, o no me acuerdo qué fue. El caso que dejaron su voto, la tutora había recogido los votos, hizo de cartero entonces al final pues trajo los votos y los introdujeron. Qué, maravilla, porque es un, ejercicio didáctico, Rosa, tan maravilloso de saber cómo funciona la, democracia que yo me he encontrado a, bueno, a compañeros y compañeras, bueno, y yo misma en primero de carrera, ¿no? De, estar fuera de casa y decir, tengo que votar por correo y de decir, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Esto cómo va? Efectivamente. Y otra cosa que hicieron muy bien es que quienes no tenían carné, porque claro, los pequeños, ¿qué carné van a tener? pues se fabricaron, eh, los mayores les hicieron un carné a todos los del, todo el colegio. Entonces iban los pequeñajos que no llegaban a la urna, que se tenían que subir al, banco sueco para llegar, enseñaban su, identificación, la comprobaban mm, los, de la mesa y el, presidente decía vota. Y entonces el chiquillo echaba su, papeleta. Incluso sabía que el voto era secreto eh, y le a mejor un profesor para bromear decía, oye, ¿qué ha votado? Y decía el niño que no. Y al salir de la votación, entonces, un columpio. O sea, imagínate cómo han interiorizado eh, eh, lo que es el voto. Claro, no, al final es, un ejercicio de, valores democráticos, pero al final desarrolla eh, desarrollar la creatividad, ¿no? Los mayores haciéndose carnet, eh, un ejercicio de valores, ¿no? De lo que me decía, de pues al final de, igualdad, ¿no? Con esos voto femenino, de, inclusión, ¿no? De los mayores con los pequeños, de un ejercicio muy bueno. Em, no sé, Rosa, quería, porque bueno, eh, aquí hay mucha gente en esta convocatoria, muchas personas que, bueno, pues son profesores de secundaria, que son... ¿Qué consejos le darías que quieren, quieren empezar con esto de los presupuestos participativos, ¿qué le aconsejarías? A, los profesores. Bueno, a los profesores o a las personas también, si hay personas de, algún consistorio. Bueno, consejos que, puedas dar. Decir, mira, yo, creo que, esto es importante, que le prestes atención a esto. Sí, bueno, antes de nada, yo quería mm, poner en valor el papel que han desempeñado todos los profesores. ¿eh? ellos esto sería imposible de realizar, la vocación que tienen, eh, yo qué sé, e, esa forma de ser, esa docencia. O sea, para mí ha sido un, placer compartir con ellos esta experiencia, la verdad se aprende mucho con ellos. ¿eh? Y, bueno, y ya que digo yo ahora sigo, ya te hago caso y te digo los consejos, pues mira, eh, como he dicho antes, pues tener unas reglas claras, definirlas para que todos los puedan seguir, con todos los participantes, creer en el proyecto y, transmitirlo con mucha ilusión, porque es un proyecto que requiere mucha dedicación y trabajo, pero los resultados son muy satisfactorios. También disponer de un presupuesto. En nuestro caso, el presupuesto es del capítulo de inversión. Entonces, que sea claro, que se defina eh, ese presupuesto, porque luego mm, los proyectos que se, o sea, las propuestas que se hacen tienen que ir acordes con el presupuesto que tengamos ya sea de inversión o de proyectos educativos o lo que sea. En nuestro caso era inversión, capítulo 6, ¿vale? Luego, como también he comentado antes, está respaldado a nivel municipal por el equipo de gobierno y liderado por, eh, por la alcaldía, que no se puede realizar un proyecto participativo de envergadura si no hay respaldo de implicación política. Debe haber una colaboración muy estrecha entre técnicos y políticos eh, bueno, a los compañeros de, los ayuntamientos les animo a que acerquen la administración a, tanto a jóvenes como a niños, porque así llegarán a sentirse parte de, esta, ¿no? Invitar a los grupos motores a, visitar el ayuntamiento, que lo reciba la alcaldesa, los concejales, que les enseñe cómo funciona el pleno, para que cuando crezcan sean capaces de acercarse con naturalidad a plantear una sugerencia, una queja, una felicitación o una propuesta, que sea como su segunda casa. Tenemos que romper barreras. Es muy importante romper esas barreras y que se, sientan parte, que esta administración no sea ahí, está el ayuntamiento. Algo ajeno que no les corresponde, que no entienden qué hace ahí. Sí. Al final, esto fomenta los valores democráticos, eh, también fomenta que participen, que voten, ¿no? Que esa, falta, esa desafección política que crece mucho ¿no? en Europa, Claro. Se, bueno, pues se corrige un poco con este tipo de propuestas y de iniciativas, que vean que, lo, que su, voz tiene, tiene representación, que tiene, que tiene eco. Sí, y, bueno, y que luego, si, proponen una cosa y la votan, que luego se hace. Entonces, ¿qué, qué mayor realidad y qué más queremos? Si ellos ven que ellos proponen una cosa, lo votan y se hace, pues Tú me dirás, van a decir que no quieren una democracia y que no quieren participar. Eso no es así. Vamos, entonces vamos a, generar ciudadanos de primera. Estamos trabajando con niños y jóvenes, pero estamos trabajando en los ciudadanos del futuro, que son los que van a regir <laughs> nuestras ciudades, nuestras universidades, nuestros centros educativos. Entonces, es, una garantía de estar creando eh, chicos y chicas con, valores cívicos, la verdad y a los profesores, pues yo les daría mucho ánimo y, que, se tiren a la piscina porque los proyectos son preciosos. Y luego cuando ven los resultados, pues yo no he visto a ningún profesor serio. O sea, yo qué sé, esta semana pasada me tocó visitar a todos los centros educativos que les hemos regalado una camiseta y un, como no hemos podido hacerles recepciones ni nada, pues hemos ido pasando, ¿no? Si vieses, mira Rosa, mira, nos han traído ya el, el ajedrez gigante, mira qué bonito, el, circuito para, para eh, desde educación vial, mira el rocódromo, súbete al rocódromo, vamos, mira todo eso, todo eso llena, a mí me llena el alma, yo no sé a vosotras y a vosotros, pero a mí me, me, me, da mucha emoción de ver que los críos pues tienen cabeza y que deciden, no son, son ciudadanos pequeños pero no tontos, son, las herramientas que les demos, son las herramientas que les demos. Cuando se les da buenas herramientas, se construyen cosas impresionantes. Pues eh, la verdad que sí, nos dejan a todos maravillados. Eh, para, para, las personas que quieran saber más sobre vuestro proyecto, sobre el proyecto que tenéis allí en Cartagena, ¿hay alguna web, alguna red social, algo que podamos consultar? Sí, claro, eh, la web del, del ayuntamiento, bueno, pues tenemos una exclusiva que se llama presupuestos participativos.cartagena.es barra centros educativos. Repito, presupuestos participativos.cartagena.es barra centros educativos. Ahí podréis ver las memorias que colgamos ya del, del año pasado, de los 11 centros que participaron, y, bueno, y este año he conseguido que cada centro tenga su espacio y entonces se, va, se está subiendo de las distintas fases, según quiera cada centro, pues lo que ha ido haciendo en, plan de vídeos, de galería de imágenes, el proyecto y al final, bueno, estamos todavía subiendo cosas. Eh, mandarán la memoria, que la están terminando y ya la colgaremos al final. sí, la verdad es que la página web está muy completa, o sea que os animo a consultarla porque tenéis todos los centros con sus resultados, con sus vídeos, como os está diciendo Rosa. Entonces, bueno, pues seguramente hay alguno que se pueda acercar a lo que queréis plantar en vuestro centro, o podéis coger ideas de, lo que están haciendo y, bueno, yo creo que puede servir. si quieren hacerme eh, alguna consulta o algo, le podéis pasar mi correo. Ah, perfecto pues también, lo facilitaremos. Sin ningún problema. Que aquí estamos para echarnos una mano unos a otros. Qué bien, la verdad que así, así da gusto, eh, Rosa. Y ya pues te iba a preguntar un poco sobre la pandemia, eh, pero ya casi que, que, más, más resuelto esa duda y bueno, me ha sorprendido muchísimo las cifras que nos has comentado de cómo se ha incrementado esta participación en pandemia. Yo creo que es que ahora tenemos ganas de todo también, más que nunca. tenemos ganas de todo. Sí, sí, pero bueno, es que yo, de verdad, el pasar de 11 centros a 31, tú me dirás, en plena pandemia. ¿eh? También mucho más trabajo, entiendo, para, vuestra institución. Pues muchísimo más trabajo, triplicado el trabajo, porque coordina 31 centros. Y, más con la pandemia, entonces tuvimos que hacerlo casi todo telemático. Eh, las primeras reuniones las hicimos conjuntas, pero luego dividí lo que son los centros educativos por un lado y, eh, o sea, eh, de primaria y por lo otro los institutos. Entonces eh, hacíamos reuniones paralelas. Primero me reunía con unos y luego con otros, porque no es lo mismo la dinámica seguida en un colegio que en un instituto. Entonces, aunque seguíamos las fases y seguíamos el mismo cronograma, las actividades eran distintas y acordes a la edad de cada uno. Claro. Más telemático, más de redes sociales, más de PowerPoint, más de los institutos y más de vamos a dibujar, vamos a hacer... Más creativo quizá, ¿no? Más, más infantil, más, más los eh, hicieron distintos concursos, por ejemplo, eh, de logos en los colegios y en los institutos, a ver qué logo iba a ganar, cuál iba a representar al centro, eh, qué más casting para hacer el vídeo de difusión, yo qué sé, mira, han hecho cada cosa preciosa. Si os metéis en la página web podréis ver y, Rosa, yo, yo la verdad es que quería que comentases un poco, tú ya me habías comentado a mí personalmente, pero que bueno, que tenéis ahora también eh, un proyecto que también está orientado a, chicos y chicas con necesidades especiales, me parece muy, también muy importante. Bueno, eh, no, es que lo tenemos, es que eh, quiso participar también uno de los 31 centros que se presentó y no le dijimos que no, fue el Centro de Educación Especial Primitiva López, entonces es un centro con niños, bueno, y jóvenes, porque están hasta los 21 años, pues eso, con una discapacidad de distinto tipo y gravedad, ¿no? ¿Y, cómo es esa, ¿Y cómo ha sido la experiencia allí? Supongo que, habrá que adaptar ciertas cosas, pero me imagino que la experiencia también habrá sido incluso más gratificante el ver el resultado de, ese centro. bueno, tú me dirás, por ejemplo, a la hora, el día de la votación, pues ellos habían hecho su cabina y todo. O sea, una cabina <laughs> yo llego allí y digo, ¿dónde van aquellos? iban a la cabina, entonces pues tenían adaptadas las papeletas, hay niños eh, con dificultades motóricas severas, entonces como no podían ni escribir, pues cogían y, con un color señalaban, simplemente con la mano y un color señalaban la, papeleta, o sea, la propuesta que querían. Eh, por ejemplo, el listado de los alumnos, pues eran la foto de cada uno de ellos, le iban poniendo un gomet a quien votaba, etcétera, ¿no? Iban adaptando, han adaptado el proyecto íntegramente a, sus necesidades específicas. Y, bueno, y, ya, la semana pasada que fui, ellos votaron, o sea, las propuestas de ellos, pues era, como les encanta el teatro, propusieron comprar un escenario o un columpio adaptado. Entonces, pues ganó, bueno, no os podéis imaginar la campaña que hicieron, porque fui partícipe, yo fui allí, botas, tal, no sé qué, no sé cuánto, el otro vota no sé qué, iban por ahí, cada, cada grupo, pues eh, difundiendo la propuesta que ellos querían que los demás eh, votaran. Estáis creando pequeños asesores de Moncloa, Rosa, allí en Cartagena, ¿eh? Pues sí, sí, y efectivamente, y cuando el otro día fui a llevarle las camisetas, pues fíjate cómo me recibieron. Habían hecho una pequeña adaptación de Aladín y, y como ganó el escenario, pues hicieron una de las escenas de Aladín ahí en el escenario. O sea, la ilusión y un poco más y me pongo a llorar, me tuve que aguantar. No, me imagino que tiene que ser muy emocionante. Es muy, eh, porque son, chicos y chicas pues que te lo dan todo de corazón. Entonces, esa inocencia es, una maravilla. Y que necesario también implicarles en lo público, en lo democrático, integrarles en todo esto y que vean que, que su ayuntamiento, que su ciudad y que ellos tienen que participar de todo que También pueden hablar y decidir. Pero que sí. luego a la hora de votar, cuando, cuando son las elecciones, no, les dejan a algunos, ¿no? Entonces, su primera experiencia y a lo mejor es la única que van a tener eh, en participar. Ellos montaron su mesa también. O sea, ellos estaban estaba el presidente, los vocales y los, los interventores como en las demás. Entonces, esa experiencia es muy, muy bonita me hubiese gustado que me, hubiese acompañado mi concejala, porque ella ha sido la profesora de, ese centro, y yo la habría contado con más, mm, o sea, más detalle. Pero yo os cuento lo que, lo que he vivido con ellos, que ha sido muy emocionante. Pues eh, ya te dejo unos minutitos para cerrar, pero no quiero tampoco robarte mucho más tiempo, que sé que estáis muy, muy ocupadas por allí, Rosa. Eh, simplemente agradecerte desde la Universidad de Granada que te hayas prestado a contarnos la experiencia y confirmar que no nos equivocamos cuando seleccionamos el Ayuntamiento de Cartagena y sus presupuestos como un ejemplo a nivel europeo. Eh, para nosotros es muy importante ver y mostrarle ¿no? a nuestros socios europeos de Polonia, de Reino Unido, las cosas tan, tan, tan, tan maravillosas, los casos tan completos, tan implicados que se están haciendo aquí en España, porque, porque son, son desde luego para, estudiar. Entonces, para nosotros es muy importante, en nuestra página del UPB tenemos eh, recogido el caso de Cartagena, que creo por todo lo que me estás contando que hay que ponerlo al día, porque estáis haciendo muchas más cosas y no nos ha dado tiempo a documentarlas todas. Entonces, revisaremos nuestros archivos y los pondremos al día. Y ya dejarte a ti, Rosa, cerrar si quieres comentar algo más o si quieres destacar algo. Eh, no sé, no sé, no, sé qué destacar, la verdad, <laughs> porque para, a, mí me, encanta, yo estoy enamorada de este proyecto, no sé si me, se me nota. Se te nota, se te nota. O no, pero mm, me gusta mucho, me, gusta eh, fomentar que los ciudadanos del futuro pues vayan por buen camino, que puedan decidir, que se impliquen, que tengan un presupuesto real, que luego vean eh, eh, esa eso que han votado, o sea, las caras de los críos el otro día cuando me decían, mira Rosa, el rocódromo, mira Rosa, la mesas picnic, o sea, ya lo decían todo, ¿no? No, no huelgan los, comentarios. Entonces, el ayudar a que crezcan esas personas, pues para mí es, muy bonito y, poder ayudaros a vosotros y compartir la experiencia también. Ya a partir de, ya te he comentado antes que hasta final de julio estaremos subiendo cosas porque el proceso ha sido muy, muy rápido y no nos ha dado tiempo de subirlo todo, ni a los institutos, ni a colegios, ni a mí particularmente. O sea que ir mirando de vez en cuando la página web que seguiremos actualizándola, ¿vale? Vamos a seguir en contacto, Rosa. Pues vamos a seguir en contacto y muchísimas gracias Rosa, eh, técnica del Ayuntamiento de Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Cartagena. Vamos a seguir muy pendiente y vamos a seguir en contacto porque yo creo que ojalá la próxima vez pueda ser presencial, ojalá podamos eh, traeros alguna jornada o algo que nos contéis o, ir nosotros, por supuesto, allí y, verlo con los centros. Ojalá esto pase y podamos. Pues muchísimas gracias Rosa. Muchísimas gracias. Te invitamos si quieres a quedarte con nosotros y si no, pues sabemos que estás muy ocupada, no, no pasa nada, ahora vamos a seguir con nuestra convocatoria. Muchas gracias. A ver si la próxima puedo participar todo el tiempo. Ojalá, ojalá, pero sabemos, sabemos que estáis a tope. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Bien, pues bueno, eh, después de Rosa seguimos nosotras con, el curso, con la, con la intervención. Eh, vamos a... Eh, Rosa, ¿puedes dejar de compartir pantalla? No sé si... ¿Estáis compartiendo pantalla ahora? En un botoncito se puede como dejar de compartir porque ahora nada más que te vemos a ti. No se te escucha. No, no, no está compartiendo. Ah, oh, vale, vale, vale, pensaba... Vale, pues me salía a mí que sí, perdón. Vale, pues mira, ya veo por aquí a Francisco, veo por aquí a personas que han participado del grupo. Esto es la, última eh, sesión. Por cierto, decían por aquí que no lo he leído hasta ahora. Rosa, dicen desde el chat, transmite mucha pasión por tu trabajo. Rosa, qué valioso ejemplo de inclusión. Gracias por compartir. O sea, que, genial, que a mí también me ha transmitido mucha energía y, además así vemos, ¿no? Lo que nos decía Rosa de las etapas y tal, que a lo mejor nos sonaba un poco raro cuando estábamos trabajando. En plan de, bueno, ¿y esto para qué? Tanta etapa, tanta cosa. Y, y Rosa lo tenía establecido que así es como lo trabajan en los ayuntamientos y en los centros. Entonces, pues, pues nada, eh, vamos si queréis compartiendo las fichas y vamos contando qué habéis hecho, vuestra experiencia. O sea, os toca ahora a vosotros el micro, las cámaras, os damos a vosotros eh, la voz para que digáis lo que queráis, compartáis lo que hayáis hecho. ¿Se anima alguien a empezar? Por ejemplo, veo por ahí, veo a Francisco, veo a Juanmi, eh, veo a Sara, que era que era de mi grupo, veo a Mariana, no sé. Ángel sé que también está por ahí, ¿se anima alguien a, compartir la ficha y hablar un poco de qué ha sido la experiencia, de, cómo qué se ha ido haciendo? A mí no me importa comenzar. Estupendo, Juanmi, gracias por romper el hielo, que siempre el primero cuesta un poquito. <laughs> pues, Juanmi, si nos comparte eh, la, ficha, por ejemplo, eh, que, habéis estado trabajando vosotros y me cuenta qué, habéis hecho, qué habéis planeado, vamos, para que los demás grupos vean eh, diferentes proyectos. Vale, voy a Sara dice por aquí que no le va el micro, pero Francisco le representa. <laughs> Estupendo, Sara. Pues todo tuyo el micro para mí. Vale, voy a compartir pantalla. A ver dónde tengo. Ay, que estaba haciendo muchas cosas y ya no me deja cambiarme. No hay problema. Segundito lo, Cosa del A ver, compartir pantalla. Ahora. Perfecto. Ay, habéis hecho una presentación y todo, Juanmi. Sí. Genial, de hecho, eh, te iba luego nos las puede dejar para que la compartamos por si alguien quiere verla. Claro, por supuesto. ¿Cómo puedo ponerla en grande aquí? Pues mira, arriba. Ahí. Ahí ya la tienes. Vale, bueno, pues nuestro proyecto eh, se llama eh, el Instituto en tus manos. Eh, los que hemos participado, bueno, yo soy Juan Miguel, capitán, ha participado Alejandro Fernández, Mariana Martínez y Blanca Greve. Como he dicho, el título del proyecto se llama El Instituto en tus manos y hemos hecho un pequeño logo de, de este proyecto donde incluimos eh, los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros somos los participantes, como he dicho, yo me voy a presentar yo y bueno, quiero que cada uno se presente a sí mismo. Eh, mi nombre es Juan Miguel, eh, soy concejal de, Juventud en el Ayuntamiento de, del Saucejo. Aparte de Juventud, llevo también la concejalía de, de educación y la de, la de cultura. Soy maestro también de, música, especialidad de música, y bueno, aquí en el Saucejo pues estamos también muy involucrados con la participación y realizamos distintos eh, proyectos de participación con jóvenes. Eh, le paso la palabra, no sé si están por aquí mis compañeros, por si se quieren presentar. yo soy Blanca, lo siento, mi cámara no funciona muy bien. Em, yo soy politóloga, vivo en Altea, mi compañera hizo la intervención aquí y bueno, y ahora actualmente estoy trabajando en el Ayuntamiento de Altea en la Oficina de Proyectos Europeos y le voy a pasar la palabra a mis compañeros. Mm, Mariana y Alex, no sé si estáis por aquí. Creo que Mariana estaba teniendo problemas antes. Bueno, pues si os parece, continuamos, ¿vale? Mariana ya eh, eh, presentamos los apellidos, continuamos. los objetivos de, nuestro proyecto eh, principalmente son estos cinco objetivos que hemos detallado. En primer lugar, pues queremos fomentar la participación de los jóvenes en un rango de edad de 16 a 18 años. Nosotros hemos elegido los cursos de primero y segundo de bachillerato. Nos gustaría eh, también conocer las preocupaciones e inquietudes que tiene la juventud de cualquier índole, ya sea mm, educativo en el centro, en el instituto, o sea algún aspecto del entorno o el contexto de la, localidad. Temas de estudio, temas de vivienda, cualquier eh, tema que les preocupe, pues queremos eh, conocerla. Luego, pues que el 75% de la muestra seleccionada participe en este proceso, en este proyecto. Eh, creo que es un objetivo ambicioso, pero como se basa en horario lectivo, pues creo que se cumplirá eh, perfectamente. Conocer los presupuestos participativos como una herramienta eh, para trabajar en los derechos y los deberes de la juventud como ciudadanía. Y por último, crear conciencia y tradición participativa en los jóvenes. Eh, muchos jóvenes no conocen estos procesos participativos y lo que queremos es que ellos lo conozcan y luego pues que vayan también mm, participando e-, en, ellos. Los valores que vamos a trabajar en nuestro proyecto son principalmente dos valores. El primer valor es el conocimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y aplicarlo. Los objetivos del desarrollo sostenible son 17, eh, aquí tenemos los un logo con los 17 y luego queremos ver también eh, el ámbito de la equidad en lugar de igualdad. La igualdad es que todo el mundo eh, tenga lo mismo y no todo el mundo necesita lo mismo. Aquí con este gráfico pues podemos ver la diferencia entre estos dos, eh, elementos. Luego el contexto que vamos a utilizar sería un contexto escolar nosotros lo vamos a dedicar principalmente a realizar en el instituto de, la localidad. Los participantes del proyecto eh, este proyecto está destinado a un grupito pequeño, vamos a hacer una muestra de unos 25 alumnos y alumnas de estos cursos que he comentado anteriormente, primero y segundo de, bachillerato, y esos alumnos pues eh, no se va a realizar por sorteo, sino que ellos mismos van a hacer una candidatura para presentarse y entre ellos mismos, entre el total de alumnos de primero y segundo de bachillerato, elegirán quiénes son los 25 participantes en este proyecto las bases y normas, pues ¿quién puede presentar estos proyectos? Todo que alumnado que curse bachillerato. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? Pues algo que mm, cree o mm, motive alguna necesidad que tengan, como he comentado anteriormente, tanto en el entorno eh, del colegio como en el externo al colegio. El proceso de, presentación pues, será a través de un vídeo, un pequeño vídeo con la aplicación de TikTok, mm, que es algo que tienen muy cercano estos jóvenes y creo que va a ser algo atractivo para ellos. Y por último, ¿qué criterios se utilizarán para seleccionar los proyectos? Pues entre los proyectos, entre los procesos, los criterios, perdón, pues se va a ver la viabilidad de ese proyecto. Eh, la viabilidad entendiendo pues que se ajuste al presupuesto que, tenemos, que em, cubra una necesidad importante para ellos y, demás. El cronograma lo hemos establecido en un total de ocho meses. Eh, estos ocho meses irán desde octubre de, de un curso escolar hasta mayo. En ese trayecto pues vamos a realizar distintas actividades, como puede ser el periodo de captación. Como he dicho, no todos los alumnos de, bachillerato van a participar en el proyecto, entonces esa captación se va a hacer en esos primeros meses del cronograma. La formación y creación de grupos se realizará entre diciembre y enero, que creemos que es lo más importante, ya que para hacer un proceso participativo deben de estar formados previamente. El desarrollo y presentación de la propuesta que se van a llevar a cabo se hará en los meses de febrero y marzo. Y por último, eh, se valorará, se votará el proyecto elegido y se ejecutará en los meses de abril y mayo. Eh, en el punto 2, compartir, informar y apoyar. Eh, ¿Cómo vamos a promover este proyecto? Pues lo vamos a promover con los medios tradicionales, como puede ser la prensa escrita, eh, las cuñas de radio o cartelería por toda la localidad y por el propio centro. Y aparte de estos métodos tradicionales, pues, utilizaremos las redes sociales y la página web tanto del instituto como del ayuntamiento. ¿Cómo será el contacto con los agentes implicados? Pues en un primer lugar, los procesos participativos, eh, los técnicos o el personal eh, mm, político del ayuntamiento irá a a los centros educativos, se pondrá en contacto con el equipo directivo y le presentará este proyecto. Si el proyecto es aprobado por el equipo directivo, pues pasaremos a llevarlo al consejo escolar y una vez aprobado también en ese consejo escolar, pues ya pasará al departamento de orientación del instituto, que es el que tiene eh, contacto directo con todos los tutores. Este eh, departamento pues ya lo pondrá los tutores y los tutores pues lo comunicarán al alumnado. En todo, en todo ese proceso pues siempre habrá implicación por parte técnica o por parte política del ayuntamiento. ¿Cómo se obtiene el apoyo de, los mentores? Pues eh, en un primer lugar necesitamos eh, contactar con esos tutores y esos tutores son los que van a ser un poco de mentores en sus aulas nosotros tendremos que sacar al alumnado de, sus clases ordinarias porque va a ser horario electivo y mm, el profesor que le toque estar con ese, con ese alumno, con ese grupo de alumnos, no podrá estar con el que nosotros estamos trabajando. Entonces algún personal de, del centro, algún tutor que tenga hora libre eh, acudirá con nosotros y el personal del ayuntamiento, el equipo técnico del ayuntamiento, pues también estará involucrado. Y por último, pues eh, podremos pedir ayuda a, las universidades o a empresas, asociaciones que creamos convenientes dependiendo del proyecto que vayamos a realizar. Eh, las herramientas y métodos que utilizaríamos, creo que Y me cambio, es que me sale una barra muy cara arriba. Pues, ah, si os enseño la tablita, creo que se va a ver más detallado, más gráficamente. Estos son los, que hemos cogido nosotros. Eh, prácticamente todas las herramientas las vamos a utilizar, a excepción de estas cuatro que no están marcadas en color azul. Pasamos ya al punto 3 de, este proyecto, la generación de ideas, y dentro de la generación de ideas, el diagnóstico lo vamos a llevar a cabo en tres fases. Una primera fase donde formaremos los grupos y los dinamizaremos que ocupa los meses segundo y tercero. Luego en los meses cuarto y quinto elaboraremos los, proyectos, una vez que ya se ha impartido esa formación de, eh, X sesiones que vamos a realizar previamente y tendremos una reunión con el equipo de gobierno para presentar las propuestas. Y la tercera fase, que son los últimos meses, el quinto, el sexto y el séptimo, a falta del octavo que sería la, la ejecución, eh, pues se realizará una votación de las propuestas presentadas y una evaluación de las mismas. En esta votación y evaluación, ellos mismos votarán un total de dos candidaturas, dos proyectos, y en ese séptimo octavo mes, pues ya se plantea el proyecto definitivo y se ejecuta. La ideación, pues la vamos a hacer para recoger esas ideas a través de, distintas dinámicas. Por ejemplo, utilizaremos una gincana para ver qué cosas les interesan. Eh, también veremos distintas herramientas como la lluvia de ideas, dinámicas de autoconocimiento personal para ver qué necesidades tienen ellos y a través también de Scale Room pues realizaremos distintas eh, dinámicas donde ellos puedan ver eh, qué cosas eh, necesitan para qué tipo de proyectos puedan pedir. la preparación de, prototipos y proyectos pues se va a realizar principalmente en las aulas ordinarias, ya que se va a hacer casi en su totalidad en horario lectivo. Y eh, no le podemos robar muchas horas porque son alumnos, muchos de segundo de bachiller, que están con la selectividad, utilizaremos las materias menos eh, densas, que no sean troncales, y lo realizaremos eh, en horario, como he dicho, lectivo y en, su, en sus aulas. Luego también pues, podremos hacerla de forma online, alguna que otra tarde, y utilizaremos web del ayuntamiento, web del propio centro, redes sociales y demás herramientas. ¿Cómo se va a hacer la presentación de los proyectos? Pues eh, primero van a formular sus propuestas, a ver qué tipo de proyectos quieren hacer. Para ello, nosotros le vamos a explicar, eh, una vez que realizamos esa formación, cómo se van a presentar los vídeos de TikTok esos vídeos pues, eh, tendremos que poner una serie de características, una serie de parámetros para que no sean excesivamente largos, que no se vayan del tema y que vayan a lo conciso. La propuesta debe estar ajustada al presupuesto que, se ha marcado, no, nos podemos bajar, eh, sobrepasar eh, de acuerdo al apartado de viabilidad que vimos en otros apartados anteriores. También tenemos que tener en cuenta que uno de nuestros valores es el cumplimiento con la mayor cantidad de objetivos de desarrollo sostenible. Y ya en último lugar, pues les pondríamos un título a ese vídeo de TikTok eh, que sea como gancho para que los demás compañeros también puedan votar eh, a esas, propuestas. ¿Dónde y cuándo se pueden enviar las propuestas? Eh, pues tendremos un correo corporativo y en ese correo pues, pueden enviar las propuestas en los plazos establecidos. Al final la propuesta eh, y lista de, de preseleccionados. Pues en este apartado mm, necesitamos que se ajusten, como he dicho, el presupuesto disponible y luego una evaluación que se desarrollará por parte de los técnicos del ayuntamiento, del consejo escolar, de los dinamizadores y del propio alumnado. Ellos también forman parte de ese proceso de, evaluación. Los cambios sugeridos se informarán por parte de los dinamizadores. Estableceremos también, como ha dicho la, compañera Rosa de, Cartagena, que ellos mismos eh, pueden estar en este apartado de, cambio. ponemos un plazo como de alegaciones eh, alegaciones no, rectificaciones o mm, solventar los problemas que hayan tenido y a partir, a partir de ahí pues, puedan solventarlos en un plazo estimado. Eh, creo que hemos cambiado ya de punto. Si pasamos al punto 4, deliberar y decidir. Eh, ¿Cómo podemos hacer la búsqueda de, aliados? Pues en primer lugar, eh, el instituto en tus manos, este proyecto, pues tendremos un kit este kit se llama Kit Participa y lo hemos elaborado eh, para aportarle herramientas al propio alumnado para realizar esta campaña publicitaria. Las actividades que se van a realizar para buscar aliados serán eh, en base a actos públicos, presentaciones de las propuestas. Eh, veo súper mal. Ahí convocatorias abiertas a la ciudadanía, empresas y al personal político y, técnico. ¿Cómo van a presentar los proyectos los jóvenes participantes? Pues lo van a presentar, como bien se ha dicho, con vídeos, a través de vídeos de, TikTok. Mm, el día de la presentación de las votaciones pues será un acto de presentación pública y allí se emitirán todos los vídeos que han realizado y solo los alumnos son los que tienen eh, la potestad para, votar. El personal técnico eh, especializado en campañas públicas de proyectos y actividades dentro del ayuntamiento, pues él es el encargado de apoyar al alumnado en la planificación y el desarrollo de esta campaña publicitaria. Esto es que los alumnos van a estar siempre asesorados, no los vamos a dejar en ningún momento solos. En la deliberación, pues tras el acto público de presentación de las propuestas, se realizará un debate donde participen los representantes de cada propuesta, eh, iniciando el debate con una exposición sobre por qué el alumno eh, debe votar su propuesta y en qué consiste su idea y cómo el equipo ha trabajado para definir cómo se llevará a cabo y en qué beneficiará al instituto, eh, al alumnado o al entorno. La confrontación del debate consistirá en un intercambio de preguntas entre los y las participantes en el debate con la intención de cuestionar y defender las propuestas. Al final de cada intervención eh, responderán a las cuestiones planteadas por el público, compuesto por el alumnado y el profesorado, pero son los propios alumnos los que eh, contestan esas preguntas. El debate será moderado por personal técnico del ayuntamiento y los talleres previos al desarrollo de los presupuestos participativos, se establecerán las normas de intervención en los grupos de discusión, eh, los mismos que se deberán seguir en el debate. La verificación de los proyectos, pues antes de votar se realizará un debate para ver los, qué objetivos se cumplen, si eh, es viable el proyecto, si son necesarios eh, hacer esa actividad, si esa actividad sobra, se hace un pequeño debate a modo de evaluación también antes de realizar la votación. Una vez que se ha hecho ese debate, pues cada miembro seleccionará un total de dos proyectos y el proyecto con más votos pues será el proyecto que se seleccione. Eh, así la juventud está íntegramente representada en este proceso selectivo eh, y de evaluación. La selección de los proyectos eh, para la votación pues, se realizará en un aula o en un espacio del centro educativo. Eh, se establecerán una serie de urnas y el alumnado pues, irá a votar a, esa, esas urnas. Publicación de los resultados. Pues una vez que se ha realizado la votación, pues se pasa a recuento y en ese mismo día pues se sabrá qué proyecto es el más votado y los proyectos que no tengan las votaciones necesarias para ganar siempre se pueden contemplar eh, para otro año. Lo que sí que no van a ser exclusivamente los que vayan al año siguiente. El año siguiente los alumnos de primero y segundo de bachillerato son distintos a los de este año, entonces eh, tendrán otro tipo de necesidades y otro tipo de características. Pasamos ya al punto 5, hacer y cumplir. En el apartado de ejecución y llamamiento, una vez finalizado el proceso de votación, pues este grupo de los 25 alumnos y alumnas seleccionados serán los encargados de ejecutar el proyecto más votado. Esto se realizará en el último mes del cronograma que hemos visto eh, en apartados anteriores y todos serán partícipes de ese proceso de ejecución por el cual se repartirán los roles a desempeñar por cada uno de ellos. El personal técnico velará, para que se trabaje de forma adecuada, pero las propuestas y decisiones las tienen que tomar los jóvenes en su totalidad. Los proyectos no seleccionados, pues ya lo he comentado, y el control que todo salga de forma correcta será con el personal técnico. El evento de celebración pues va a depender de la actuación que, realicen estos, estos jóvenes. Si es algo de infraestructura, pues se realizará el día de la inauguración de ese inmueble, pero si por el contrario es una actividad o un conjunto de actividades, el evento eh, será el día que se realicen estas actividades. Al evento acudirá toda aquella persona que haya decidido, se haya decidido en la elaboración del proyecto, ya sea dirigido eh, solo por los alumnos participantes o que vaya a todo el centro educativo o a toda la población ellos mismos van a ser los que digan eh, quiénes son los participantes en, esta, en este evento de celebración. Y una vez finalizado el proyecto y ejecutado, eh, se debe hacer una memoria justificativa a modo de evaluación que incluya todos los apartados del proyecto y se valore si se han alcanzado los objetivos propuestos y si se ha adecuado al presupuesto asignado siempre eh, el alumnado va a ser partícipe de esta evaluación, pero el personal técnico pues también es necesario que evalúe para corregir futuros problemas de, otras ediciones. Reconocer la participación. Eh, la participación se va a reconocer en toda la publicidad que se haga del proyecto y siempre se va a nombrar que este proyecto parte de los alumnos de primer y segundo de bachillerato del instituto que se ha seleccionado. Además, se elaborará un certificado de participación para las personas que han formado parte eh, de este proceso. Y bueno, eh, este es nuestro proyecto. Eh, lo tenemos también hecho en formato texto y podemos pasar el texto y, el PowerPoint, lo podemos pasar por si queréis verlo. Pues Juanmi, estoy totalmente impresionada con el trabajazo que os habéis currado, con la presentación que os habéis currado y ojalá me gustaría que esto lo llevaseis a la práctica. No sé si esto lo habéis hablado o si... Bueno, llevarlo a la práctica eh, no lo hemos pensado porque cada uno somos de un sitio distinto. Claro, no, no, pero igual eh, a nivel cosas parecidas, Cosas parecidas si estamos llevando, por ejemplo, en el sauce. Ajá pues me gustaría que nos pasase, nos pasase los materiales, o sea, por el chat si se puede con alguna... Sí, son eh, enlaces, porque son textos eh, de doc, de Drive, entonces creo que sí se pueden pasar. Sí, si pones el enlace público y nos lo pasas de la presentación y del texto, vamos, eh, creo que nos puede, nos puede venir genial. Y la verdad es que me parece un trabajo estupendo y yo, yo os animaría que adaptándolo eh, me dice que en ese consejo ya, se hace, pero bueno, si hay otros compañeros de tu grupo que no están haciendo esto, creo que le puede servir como para un modelo para llevarlo ya bien sea a su centro educativo o a su ayuntamiento y decir, oye, mm, tengo esto, vamos a, tirar para adelante con, el proyecto. Em, no sé si hay alguien más del grupo de Juanmi que quiera decir algo o que quiera aportar algo o, con él, digamos que lo habéis elegido así más como, como la voz y el portavoz del proyecto hoy, ¿no? Sí, han elegido como la voz, pero que todo el mundo ha participado. ¿eh? Claro, no, no, que si alguien más ha que si alguien más quiere comentar algo, aportar algo, que, bienvenido sea también. ¿eh? La verdad es que Juan lo ha hecho bastante bien, lo ha explicado muy bien, ha transmitido muy bien lo que queríamos hacer. No, la verdad es que ha sido un trabajo genial y que, vamos, parece un trabajo de muchas más sesiones, de hecho. No sé cuántas habéis dedicado, tengo entendido que todos los grupos habéis hecho dos, pero da impresiones de, vamos, de, de, mucho trabajo detrás y de mucho pensamiento. Sí, nosotros cuando hemos quedado sí ha sido dos veces, pero luego cada uno, como lo hemos hecho digital en Drive, pues cada uno ha podido trabajar las horas que, haya podido, aparte de cuando hemos quedado todos a la vez. He compartido los enlaces, por si no sé si os tengo que autorizar que lo veáis o si podéis verlo o no podéis verlo. Voy a probar yo, por ejemplo, a ver. Ay, yo puedo entrar. En la ficha puedo entrar y no sé si has compartido también. He compartido dos enlaces. A ver, solo se me ha abierto uno. Voy a ver este. El de Google Drive lo ha abierto también. La presentación me están diciendo que necesita... La presentación no, necesitamos acceso. Quizá eh, si le das a compartir y le das a enlace público. Compartir. Y entonces te pone, ¿quién puede haber hecho? entonces le tienes que decir eh, todo el mundo que tenga enlace. Y, y así podrían. Vale. Pues eh, a ver qué hora es, porque no sé si, si, damos paso al segundo grupo o hacemos, o hacemos un descanso, lo que queráis, no sé qué preferís, ¿preferís que acabemos antes o que hagamos un pequeño descanso para tomar un, café? Si no les importa, nosotros podemos ser los segundos. Sí, claro, por supuesto. Eh, Andrea, eh, adelante, agradecer Juanmi, otra vez el trabajo y me gustaría que estuviéramos en contacto y si, puedes que nos pase más información de lo que estáis haciendo en el Saucejo, porque quizá podríamos incorporarlo al proyecto europeo o, hacer algún tipo de otro tipo de colaboración o que lo contéis en la radio, o la verdad es que, nos gustaría mucho. Pues estupendo, aquí tengo también a Fran, que es técnico también del Ayuntamiento del Saucejo, y entre todos los técnicos y nosotros, el personal político, pues podemos colaborar lo que Sí, quizás se me ocurre que podríamos hacer algún, podcast donde expliquéis un poco vuestra experiencia y tal, alguna entrevistilla. O sea, que, lo dejo pendiente el ponerme en contacto mañana o el lunes con nosotros vosotros y, hablamos, hablamos algo. Eh, Andrea, me decías que, que querías ser la segunda, ¿te, animas? Sí, no yo sola, ¿eh? con el grupo completo. Sí, sí, claro, <laughs> claro. Vale, empieza a compartir entonces. Perfecto. Sí, Sandra, yo creo que, es preferible que terminemos antes, y no hacemos descanso. Si todo el mundo lo ve bien. Bueno, sí, yo también lo veo bien. Pertenezco al grupo de Francis. Bueno, empiezo yo, ¿no? Pues eh, eh, nos hemos, nosotros nos hemos repartido un poquillo la cosilla para ir hablando todos un poquito. Y la primera parte me toca a mí, yo soy Victoria y el resto del grupo, pues Jorge, Cataisa, Andrea y Alejandro, que lo hemos tenido ahí apoyando. Em, bien, eh, ¿me pasa la diapositiva, Andrea? Gracias. Eh, nosotros hemos decidido, el, el proyecto se llama Embelleciendo la Comunidad de Durcal, yo soy docente, eh, en, un instituto de Durcal, es un pueblo de unos 7.000 habitantes y la verdad es que a mí me gustaría hacer un proyecto de, mm, presupuestos participativos, de hecho ya he hablado con el alcalde, hay poquito dinero, pero bueno, la verdad es que en el pueblo se hizo hace tiempo una experiencia y salió bastante mal, por lo que estaba comentando también antes Rosa, ¿no? la inexperiencia tanto del, ayuntamiento como de, la gente en este tipo de, de cosas, pues hizo que la cosa fuera un fracaso y, bueno, estuve hablando con el alcalde y le pareció muy buena idea pues empezar ¿no? con, el alumnado del instituto porque eso, una vez ellos están formados ya saben cómo funciona esto y es un, es un sistema pues, que puede tener mucho juego. En fin, eh, nuestro proyecto está basado en la sostenibilidad. La idea es básicamente que sea el alumnado quien diseñe con eh, un presupuesto dado, em, alguna forma para embellecer la ciudad, siempre y cuando aquello que se utilice sea materiales sostenibles o bien eh, vaya, algún formato, tanto en materiales como en, eh, formas de, aplicarlos o de funcionamiento que em, atiendan a ideas de sostenibilidad. Eh, ahí tenéis los demás objetivos, el desarrollo de habilidades de la ciudadanía activa, activar el conocimiento del funcionamiento de administraciones públicas, potenciar los valores participativos y democráticos y adquirir competencias matemáticas en comunicación lingüística, aprender a aprender, es decir, que el alumnado aprenda también a gestionarse. La idea es que mm, sea un proyecto interdisciplinar en el que participen varias asignaturas, en tecnología en concreto en el centro hacen eh, presupuestos en ocasiones, hace un par de años hicieron uno de una, de una piscina, porque la piscina aquí está a medio, a medio hacer y pues una piscina que fuera sostenible, que fuera climatizada, pero a través de eh, placas solares y bueno, este, este tipo de ideas. Entonces ya en tecnología se hacen este tipo de cosas, sumar igual las matemáticas, eh, la geografía, diferentes ámbitos y repartir en los diferentes ámbitos dentro del horario escolar eh, y dentro del currículo pues, em, los diferentes apartados que requerirían el montaje de, de este tipo de proyecto. Los valores, la empatía, el respeto por la libertad individual y grupal, la igualdad, valor a la inteligencia colectiva, el esfuerzo, valores cívicos y la responsabilidad civil. Em, en nuestro contexto, y si me pasas la... El contexto es híbrido porque queremos participación tanto del ayuntamiento como del propio municipio, porque al final queremos que en la última fase del proyecto em, se comparta con toda la población del pueblo eh, los proyectos seleccionados y, por supuesto, la escuela porque es quien va a diseñar. El número de participantes es estimado dentro del alumnado de tercero y cuarto de la ESO y por tanto pues es torno, viendo las líneas que hay en el centro, pues es en torno a los 70 estudiantes que van a mm, elaborar esos proyectos dentro del aula y después pues ya se elegirán y se irá diseñando un poco y perfilando esto. Los criterios para, ser elegidos como, proyecto es eh, que esté dentro del presupuesto dado, que esté acorde con las necesidades del municipio y el, ah, principio de sostenibilidad medioambiental. Eh, la idea es hacer una plataforma dentro del ayuntamiento donde se presentarán mm, los proyectos que eh, después serán, serán votados. el ayuntamiento actualmente tiene ya de por sí una plataforma telemática bastante buena para presentar cualquier tipo de cosa. Con esto del COVID todo, es ya, todo se hace telemático. Y eh, de nuevo, pues bueno, los, criterios de selección pues son ese ajuste a las bases y normas de la convocatoria, donde habrá un comité técnico mixto entre docentes y Em, ayuntamiento para elegir los proyectos. Nuestro proyecto hemos ideado seis meses, igual nos hemos quedado cortos, viendo <laughs> el anterior que está bastante completo, igual son seis, meses es corto, pero bueno, eh, ahí están las fases, em, conceptualizar el proceso participativo, una lluvia de ideas para y formación de equipos de trabajo, el trabajo en las propuestas, que se estima sobre un mes, mes y medio, y una exposición de las propuestas, presentación de resultados, campaña de las propuestas, porque como os digo, las propuestas se sacan fuera del centro y se votan también fuera del centro, haciendo participar así a toda la ciudadanía. Y pues después ya los resultados y la implementación de las propuestas. En la siguiente, el siguiente apartado, que es el de compartir, informar y apoyar, eh, la idea es em, tener plataformas de apoyo y de contacto para poder mm, realizar el, proyecto y tener un plan de comunicación a través de redes sociales. Mm, hemos planteado la idea del Facebook, pero también Instagram, TikTok, sobre todo porque Facebook va dirigido a un tipo de público de una cierta edad, entonces a la hora de hacer promoción de estos proyectos, pues Claro, eh, hay una parte eh, en la que va a participar toda la ciudadanía y queremos llegar a ella a través eh, de, ciertas plataformas como pueden ser Facebook, pero para llegar a la gente más joven, porque queremos que participe también en la votación la gente joven, pues Instagram, TikTok o cualquier otro tipo de plataforma. Em, también se hará una campaña publicitaria Mm, en la que va a estar físicamente los proyectos y se van a presentar físicamente los proyectos. Y también de esta manera llegamos a toda esa gente que no utiliza tanto las redes sociales. Em, mm, ¿Cómo se hará contacto con agentes implicados? Pues el centro educativo y el, y el ayuntamiento como motores de la propuesta y alianzas con diferentes asociaciones que lleven a cabo actuaciones similares para que nos den apoyo, sobre todo porque nosotros no tenemos experiencia en esto, que nos ayuden a, organizar y a estructurar un poco el, proyecto. Y eh, también, pues eso, con una red de participación en la que posiblemente puedan participar otros centros. En este, en este, en, este pueblo hay dos centros de primaria y dos centros de secundaria. Em, y bueno, la idea es que ese apoyo sobre todo venga a partir de la participación del ayuntamiento y de, las áreas de, economía, cultura y, demás del ayuntamiento. Em, bien, oh, ¿dónde está? Aquí, esta es mi, mi última parte. ¿Cuáles de, estas, ¿Cuáles de estas herramientas y métodos utilizarías para compartir y apoyar el proceso? Pues talleres de desarrollo de capacidades para los profesores, para que tengan un mayor conocimiento de cómo se va a hacer este trabajo, también a través de la Casa de Cultura y la Casa de la Juventud, que, son muy participativos este este, en este, municipio, y los propios jóvenes como responsables del diseño de todo el proceso. Eh, en el centro también las diferentes áreas van a dedicar tiempo dentro de su, horario habitual a las partes que consideren que les corresponden de creación del proyecto. Em, talleres y reuniones con los profesores porque es necesaria esta formación, que los docentes tengan una formación para saber qué es lo que se está haciendo y cómo. Em, también participación de los padres, reuniones con los padres y presentación para que ellos mm, sepan también cómo se está haciendo este proceso, estas consultas abiertas a, toda la ciudadanía, que antes comentaba, eh, apoyo de mentores expertos, materiales y publicaciones en la, web, en, diferentes plataformas, como se decía, en Facebook o Instagram y demás, y eh, diferentes eventos que puedan dar inicio a este proyecto. Y le paso la palabra a... No me acuerdo si es mm. Andrea. Sí, a mí. Vale. Bueno, muchas gracias Victoria. A continuación yo les voy a comentar la tercera fase de nuestro proyecto, que es la generación de ideas. Y para eso hemos contemplado como diagnóstico una caminata fotográfica en la que los estudiantes van a poder recorrer el pueblo e identificar cuáles son aquellos aspectos que podrían embellecer mediante este presupuesto. La idea es que ellos puedan fotografiar y compartir estas fotografías junto a una descripción para ir generando ideas, necesidades em, respecto a lo que el, pueblo necesita. Asimismo, creemos que el análisis DAFO es un, elemento complicado, un, recurso difícil, pero igualmente podemos em, trabajarlo con los estudiantes para identificar debilidades, amenazas, fortalezas y las oportunidades que tiene em, el pueblo para poder ser embellecido. Una oportunidad en sí misma ya es el presupuesto participativo. Al igual que el equipo anterior, también pensamos en, varias etapas. Eh, primero esta lluvia de ideas en la que se problematiza cómo sería el pueblo de tus sueño Y para esto pensamos con material físico, por ejemplo, POSIT, o con material digital, como, con herramientas digitales como Mural o Padlet, para que ellos puedan ir respondiendo a esta pregunta. Luego, hay una, etapa que denominamos aprendiendo de otros, en la que los estudiantes pueden conocer infraestructura sostenible, em, maneras de embellecer el pueblo que han realizado ya em, de manera atractiva y novedosa otras comunidades. Y es aquí donde podemos, por ejemplo, solicitar ayuda de expertos para que den información sobre esto. Vamos a necesitar en esta etapa fotografías, videos que puedan servir como inspiración. Ya la tercera etapa eh, la denominamos construyendo y que los estudiantes van a tener la posibilidad de construir de manera ficticia un espacio de la ciudad tal como su proyecto después lo va a definir. Pensamos en herramientas digitales dado su bajo coste económico, eh, por ejemplo City Life, SimCity o MiniCity para que ellos puedan ir diseñando la propuesta eh, en la que están pensando. Y ya de manera un poquito más formal, comienza eh, comienzan los estudiantes con la creación de las propuestas para mejorar Durcal. Para eso podrían utilizar lápiz y papel o podrían hacerlo también con un ordenador. La preparación de prototipos y proyectos va a estar acompañada por las distintas em, asignaturas de, la escuela. Por ejemplo, el análisis del contexto va a ser apoyado por los docentes o el área de geografía y biología, Em, para la elaboración de la propuesta se van a ver todos los departamentos implicados. Ya mencionaba Victoria que mm, tecnología em, eh, tiene mm, experiencia diseñando prototipos y proyectos. Vamos a pedir al Departamento de Economía que nos ayude con la elaboración del presupuesto y finalmente para difundirlo y para elaborar la campaña, tanto a, mm, a las áreas de tecnología como geografía e historia. Cada grupo, cada equipo ha de entregar un dossier en el que justifique su, proyecto, en el que em, presente su propuesta, el presupuesto estimado, los plazos de ejecución, que no deben ser superiores a, ocho meses, pero como ya decía Victoria, habrá que replantearlo, em, y la motivación personal o grupal que, llevó al grupo a diseñar dicha idea. Finalmente, va a haber una, una última etapa para afinar la propuesta y para definir a los preseleccionados, calculamos que más o menos ya estaría en el tercer mes del proceso de esta etapa, eh, va a ser vía online a través del apartado que se habilitará en la plataforma y primero el equipo docente del centro va a realizar una supervisión inicial para luego pasar a una valoración definitiva a cargo del equipo del ayuntamiento responsable. Como mencionaba Victoria, van a tenerse en cuenta aquellos proyectos que cumplan con eh, el criterio de sostenibilidad, que sean originales y con los otros criterios antes mencionados. También va a haber este equipo, finalmente va a haber un equipo experto mixto formado por los profesores y por los agentes del ayuntamiento. Eh, de todas maneras, en esta etapa eh, hay todavía opciones de que el equipo pueda afinar, eh, detallar, profundizar en algunas ideas para que el proyecto pueda continuar mejorándose. Y me parece que ahora le corresponde al cuarto punto a mi compañera Cataiza. Hola, buenas eh, voy a presentar la parte de deliberar y decidir. En primer lugar, en cuanto a la búsqueda de aliados, consistiría en animar a los grupos a realizar vídeos breves de un minuto de duración en los que expliquen los elementos centrales del proyecto y estos vídeos serán presentados en una reunión masiva y abierta. Y también se les ofrecerá la posibilidad de, promocionarlos a través de las redes del ayuntamiento y otras redes como TikTok para acercar a otro tipo de público. Eh, luego se animará y facilitará la puesta en contacto con asociaciones vecinales y grupos de interés que puedan estar interesados en la propuesta, favoreciendo así la participación cívica y la autoorganización. Para presentar los proyectos, eh, el taller se usará un taller de optativo de lengua para trabajar las habilidades comunicativas, que les permita mejorar tanto su comunicación verbal como no verbal y reforzar así también habilidades blandas. También eh, podrán contar con el apoyo de un mediador de la escuela, quienes le apoyarán de manera voluntaria el proceso de elaboración de, estas alianzas y la presentación y exposición de orales. Eh, se ofrecerán herramientas de comunicación y marketing en las clases de tecnología e informática para crear pósteres y campañas de comunicación. En cuanto a la deliberación, habrá un debate presencial y a la vez retransmitido en YouTube que permita que todo el mundo pueda verlo y participar y eh, se presentarán allí los vídeos promocionales, luego habrá una ronda de unos tres minutos para que puedan defender su, eh, postular los puntos fuertes de sus propuestas y luego ya una ronda flash de, de preguntas realizadas por el moderador, así como preguntas del público. Y si puedes pasarme, Andrea, la siguiente. Andrea, ¿me puedes pasar? Vale, para la verificación del proyecto eh, habrá un equipo mixto conformado tanto por profesores como por agentes del ayuntamiento y también se contará con un representante del centro educativo que de manera que se vea la participación de la juventud en, esta fase. Los grupos no seleccionados recibirán una retroalimentación y que será dada por un grupo de docentes y mentores. La votación de, los la votación de, los proyectos se hará mm, de forma híbrida, tanto presencial como en línea, a través de una app y se publicarán los resultados tanto en las redes sociales como en la página oficial. Los proyectos más votados, pero no ganadores, serán propuestos para su ejecución en el ejercicio presupuestario siguiente. Y el segundo y tercer proyecto más votado recibirá el apoyo institucional en la búsqueda de financiación de otras administraciones y subvenciones supranacionales que permiten ejecutar su proyecto. y ya mi compañero. Jorge, no se te escucha. No te escuchamos, Jorge. Nada, nada, no, no se te escucha, Jorge. Kataisa, ¿quieres dar, darle tú? ¿O esperamos, Jorge, quieres intentar reiniciar o prefieres que...? Jorge, ah, que sigamos. que sigamos, sí. Los problemas del directo. Bueno, pues para, hacer y cumplir sería eh, la ejecución y llamamiento. La gente podrá proponer ideas y sugerencias para completar las ideas del, embellecimiento y las invitaciones a actividades concretas para que puedan formar parte del proceso. Y, en cuanto al evento de celebración, eh, sería en el plazo de seis meses, salvo casos excepcionales, después de la elección de la propuesta se realizará un evento de celebración en el que se explique brevemente las propuestas escogidas se rinda una cuenta pública de los presupuestos empleados y se presenta el grado de avance y cumplimiento del proyecto y se socialicen los elementos faltantes a realizar. Servirá como motivación y, aliciente para los presupuestos participativos que se comenzarán a realizar en el próximo periodo. Y para reconocer la participación, eh, se entregará un certificado de aprovechamiento por su participación en el proyecto durante el, cierre, el evento de cierre, además de un regalo al proyecto ganador, que ya se decidirá en ese momento. Y ya en cuanto a perspectivas y sugerencias, pues hemos detectado que los aspectos positivos a destacar pues sería eh, un documento de planificación, el documento de planificación ha sido bastante útil y detallado para articular el proceso. La verdad que ha sido bastante fácil, sobre todo con las preguntas retóricas. Eh, para el trabajo de grupo, la interacción online facilita la creatividad. Hemos trabajado tanto por Telegram como por Meet y por Google Docs, o sea que ha sido bastante fácil y el espacio de trabajo práctico ha sido provechoso y la presencia del miembro del equipo nos ha sido de mucha ayuda, sobre todo cuando entre nosotros mismos mm, entendíamos la idea de distintas perspectivas para ir hacia un mismo sitio. En cuanto a inconvenientes y sugerencias, pues eh, que resultaba redundante porque en algunas fases se repetían mucho eh, como conceptos similares eh, y limitaba otras dinámicas del grupo. Por ejemplo, en la parte de mm, el trabajo de grupo, la interacción online, pues no permitía que fluyese del todo problemas técnicos como estos que, a lo mejor perdíamos alguna persona por el camino. Y luego en cuanto al espacio de trabajo, eh, que hubiese sido una mejor transición entre teoría y práctica, el hacer un poco como teoría, luego una sesión de práctica y así. ya está. Bueno, muchas gracias por, la presentación. Yo he tenido la suerte de, estar dentro de algunas sesiones de este grupo de trabajo y la verdad es que desde el primer momento ha funcionado todo, todo muy bien y vaya, se ha visto también en la presentación. Hemos tenido un problemilla técnico, pero bueno, las cosas del directo, ¿no? Como, como se dice. Eh, haremos caso de las sugerencias, como no puede ser de, de otra manera y bueno, de todas formas, cuando terminemos las presentaciones pasaremos una pequeña evaluación sobre el proceso para que también nos sirva a nosotros para, mejorar para futuros seminarios que, hagamos. ¿vale? Eh, bueno, pues sin más dilación das paso al siguiente grupo, que es el grupo 2. ¿Está el grupo 2 por aquí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Estamos por aquí pues cuando queráis. Vale. Si habéis visto el chat, Ángel y Francisco se encargan. Sí, vamos Ángel y yo. Empiezo yo. Un momentito, que voy donde tengo aquí antes de empezar, perdón, eh, si el grupo 3 nos puede pasar la presentación por, enlace, igual que ha hecho el, grupo 1, para luego compartir los materiales y eso, pues lo, agradeceríamos. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Bueno, pues empezamos. Yo soy Fran, soy técnico de juventud del solfejo y con los compañeros Antonia, Ángel, Yulendi, Shumare y Zara, hemos eh, llevado a cabo eh, nuestro, nuestra planificación, nuestro proyecto. El título, eh, si quieres podrías hacerlo tú mismo. Es el título que hemos elegido para nuestro presupuesto y entre los valores, el objetivo del proyecto, pues participar en la planificación y organización de los recursos económicos destinados a los beneficios estudiantiles. Eh, estos los valores del proyecto que hemos elegido para, para nuestra, nuestra acción son el sentimiento de pertenencia, que lo creemos muy importante a la hora de, de hacer cualquier cosa. Cuando tú eh, tienes un sentimiento de pertenencia, lo haces tuyo, pues parece que, que te, te, implicas mucho más porque lo, que la misma palabra lo dice, es algo que, que, nos pertenece. El respeto, como no, el respeto es algo que, que vemos uno de los valores que hay que trabajar sobre todo con, los chavales, la solidaridad, el compromiso y la participación. El contexto hemos pensado también un contexto híbrido en el cual a través del ayuntamiento y, el instituto podamos hacer y llevar a cabo nuestro, nuestra acción. Número de participantes y rango de edad. Hemos elegido un mínimo de 30, un máximo de 60 para un instituto de, dos líneas eh, y los rangos de edad son 17 y 18 años. ¿Quién puede presentar proyectos? Pues representantes de grupos de unas 5 o 10 personas. ¿Qué tipo de proyecto? Cualquier proyecto que esté relacionado con nuestro objetivo central, el que hemos nombrado antes. ¿Cómo será el proceso de presentación? Son proyectos abiertos. Eh, cualquier proyecto que esté relacionado con nuestro objetivo central y serán proyectos abiertos. ¿Cómo será el proceso de presentación? Pues mediante exposiciones orales al final del primer trimestre ante el equipo de gobierno previamente trabajadas en tutoría ¿Qué criterios se utilizarán para seleccionar los proyectos? Pues que sean proyectos alcanzables, reables y que cumplan con los valores de nuestro, nuestro proyecto. Con respecto al cronograma, pues en el primer trimestre será la formación. Estos jóvenes que van a llevar a cabo nuestros presupuestos, puestos y proyectos necesitan una formación acerca de lo que vamos a trabajar, de, en qué consiste el ayuntamiento, qué es el ayuntamiento, cómo se trabaja y luego pues formación sobre el propio la, propia ejecución de proyectos, lo que es planificación, organización y al final la ejecución del mismo. Eh, también un acompañamiento y, en este primer trimestre también se hará la presentación de los mismos. En el segundo trimestre aquí eh, se elegirá y ejecutaremos también los proyectos. Ahora haremos la campaña de, de, para que sean elegidos uno u otros proyectos, se hará la elección la votación y luego se ejecutarán. Y por último, en el tercer trimestre se valorarán los proyectos llevados a cabo. Porque como luego veréis, podremos llevar eh, incluso, eh, no queremos dejar a nadie atrás y, trabajaremos distintas maneras para poder eh, que sean varios proyectos los que se puedan llevar a cabo. Segundo punto, se lo dejo a mi compañero Ángel. Vámonos haciendo un partido de tenis, él y yo, él y yo. Vale, gracias, Fran. Pues nada, el apartado de, lo que viene siendo promover esa información, eh, como se trata de un proyecto híbrido, eh, nosotros pensamos que no solo se, tenía que promover dentro del centro escolar, que era una buena forma, bueno, pues a través de cartelería interna que harían los propios alumnos en, las sesiones de tutoría destinadas a ellos y también redes sociales que, bueno, los chavales las manejan más que bien, pero bueno, el propio colegio tiene sus redes sociales incluso dentro del ayuntamiento, pues también las redes sociales, que Granada está, me encanta porque se nota muchísimo cuando cambia el, chico de, becario de turno, eh, cómo cambia la forma de escribir y, las publicaciones. pues esa sería una forma de promoverlo. sobre cómo será el, contacto con los agentes implicados, pues es como la alianza con otros colegios, etcétera, lo que nosotros proponemos es que en el tercer trimestre, que es cuando se realizan esas evaluaciones sobre los proyectos, em, bueno, pues se, evalúe de una forma conjunta con otros centros educativos que también hayan presentado propuestas o eh, estén interesadas en hacerla en un futuro. Vale. el apoyo de los mentores, es decir, con espectro, etcétera. Eh, nosotros lo hemos pensado un poco más a plazo de futuro o con eh, colegios, centros, aunque em, no sean de la misma localidad u otros, que ya tengan una experiencia en esto. Es decir, que, por ejemplo, alumnos que... Em, esto está centrado en alumnos de cuarto de la ESO, pues gente que ya esté en bachiller o, bueno, que haya dejado el colegio por alguna otra razón, eh, puedan impartir charlas de cómo fue su, experiencia en la misma, cómo, cómo le consejos, eh, cómo aprovechar y tomárselo en serio esa iniciativa. Bueno, y sobre las herramientas y métodos que utilizaríamos para compartir y, apoyar el proceso, pues bueno, la verdad es que cogimos una, gran cantidad porque todas nos parecían bastante óptimas. Eh, sobre todo los talleres de desarrollo de capacidades para profesores y trabajadores, eh, las clases temáticas también la vimos que era una cosa esencial, el tablón de anuncios, eh, bueno, eh, realmente casi todas tienen lo mismo que ver, pero eh, no podríamos quitar una porque mm, veíamos que todas eran necesarias. Vale, si bajas un poquito, Fran, vale, pues ya te toca a ti y luego termino yo. El micro, Fran. Así no se me escuchaba. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, con la generación de ideas. Vale. ¿Qué actividades se pueden realizar para que los jóvenes evaluaran el, entorno socioeconómico en el que se va a llevar a cabo el presupuesto participativo? Pues podríamos utilizar varias. Hemos, decidido que Mentimeter, en el que se establecerá una lluvia de ideas, es una herramienta digital a través de la cual te da varias opciones y a través de una presentación, tal y como los chicos van con su móvil eh, haciendo la lluvia de ideas, pues va apareciendo en formas de árbol, de nube, tiene, eh, la verdad que eh, es bastante llamativo y les llama bastante la atención. Y es muy, muy, muy representativo. También a través de un buzón de sugerencias representado por un árbol, en el que a través de un POSI pueden ir colocando aquello que desean para mejorar su centro y revisar otros proyectos para conocer la experiencia. ¿Realizarán el alumnado algún tipo de entrevista con el fin de, de conocer mejor el contexto donde van a participar? Pues llevar a cabo una entrevista al principio del proyecto con el equipo directivo para conocer mejor a este grupo humano que está detrás y que les explique las líneas generales, qué objetivos como centro tienen y el porqué de esta iniciativa. Se valorará la viabilidad de los proyectos. Es importante conocer al equipo directivo, la gente que está detrás el equipo humano y sobre todo los valores y los objetivos que tiene este centro eh, en función de ello, pues podemos adaptar un poco más nuestro proyecto a, las características eh, específicas de cada uno de ellos. con respecto a ideación, eh, ¿qué actividades o juegos se van a desarrollar con el fin de facilitar la generación de ideas? Pues hemos planteado mesas de debate, píldoras informativas para abrir debate, como a través de podcast, el roleplay y análisis de cortometrajes y también generar ideas en un blog con temáticas concretas en pequeños grupos, de manera que cada uno de los grupos pues vaya soltando sus ideas y las, vaya ah, abriendo en entradas de un blog que vamos a habilitar y, ahí todo el mundo puede, puede revisarlas. Preparación de prototipos y proyectos. Eh, algunas de las cuestiones que deben ser aclaradas son, vale, ¿cómo? Vale, esta era la primera parte. ¿Cómo se va a facilitar a esto por parte del profesorado? Pues el acompañamiento y la formación se vaya a cabo en el primer trimestre, como hemos dicho anteriormente. En las tutorías serán los espacios donde se explicarán los pasos, donde se deben tener en cuenta el proyecto. Es decir, el primer trimestre va a ser la formación, el acompañamiento y, el diseño de los proyectos que vamos a llevar a cabo, porque cada uno puede presentar proyecto y luego, pues, en el segundo trimestre, pues los valoraremos y se, se votarán. Presentación de los proyectos. Para la presentación de otros IE y que puedan participar en esta red, explico un poco lo de la red porque creo que no, lo no se ha entendido antes un poco. Nuestra idea es crear una red de, institutos que participen en presupuestos participativos. De manera que el primer año tú eh, entras en una fase, digamos, de dinamizado o tutorizado en el cual tienes una ayuda externa por otros institutos y por otros eh, compañeros mentores o, chavales que hayan participado en estos presupuestos y ellos son los que van a hacer a través de vídeo y a través de distintas eh, sesiones que pueden ir a los otros institutos, pues van a explicar en qué consisten los, los eh, proyectos que están llevados a cabo con presupuestos participativos. estos son los institutos que entren en el primer año, pues serán tutorizados. Luego, los que ya lleven dos años, pues eh, les llamarán eh, instituto o, centro eh, autónomo, de manera que ya trabajan de manera autónoma y son tienen la capacidad suficiente para, para poder llevar a cabo los, estos proyectos sin ayuda externa. ¿Dónde y cuándo se pueden enviar las propuestas? Pues durante el primer trimestre se recogerán las propuestas a través de un buzón digital y para ello se habilitará tanto uno en el ayuntamiento como en el instituto. Al final la propuesta la lista de los procesos seleccionados. ¿Cómo se comprobará la viabilidad del proyecto? Pues primero que se ajuste la temática, que se ajuste a los valores del proyecto, que se adapte a los tiempos establecidos, que sea adecuado el presupuesto que se ha pactado y que formen parte de la planificación, organización y ejecución del proyecto. Es decir, los chavales que presenten el proyecto, uno de, los aspectos que vamos a valorar es el hecho de que formen parte tanto en la planificación, organización y ejecución del mismo. ¿Quién se encargará de ello? Será un equipo mixto, compuesto por todas las partes que conforman el proyecto, ayuntamiento, IE y los propios jóvenes. ¿Cómo se informará a los alumnos de los cambios sugeridos? a través de medios electrónicos, plataformas, redes, correo Y le paso la pelota a Ángel. Vale, bien. Eh, ya la última parte, la de deliberar y decidir. Eh, bueno, esta pregunta, la de búsqueda de aliados, no, al principio nos chocó un poco, ¿no? Porque cómo se podía animar a los chicos hacer una cosa que, le, les va a ir bien a ellos sin, que, vamos, que, nazca de ellos y, solo se me ocurría eh, hacerle ver que es, una cosa suya, de, que es su propia responsabilidad la que tienen, que tienen que llevarla a cabo. Eh, concienciarles de que, de que ellos son los máximos responsables de que la iniciativa se, eh, tenga lugar y, y se pueda llevar a cabo. Y respecto a las actividades que se puede realizar para la búsqueda de aliados, bueno, aparte de la, actividad en redes sociales, en las cuñas de radio, en, las radios locales que dependan de, del ayuntamiento, incluso de la propia radio que pueda tener el centro, nos parece también muy curiosa, esto lo dijo Fran, eh, actividades que se realizan en, lugares donde se concentra mucha gente, en las plazas de la ciudad, incluso en el mercadillo de, de una localidad que se reúna, pues, no sé, un sábado o un domingo, que suele ser cada semana. Bien, sobre cómo se van a presentar este, estos, em, proyectos, eh, ya son los proyectos finales, eh, <clears throat> lo que, lo que habíamos hecho es que se dedicasen tutorías, ya sea una vez a la semana, normalmente suele ser las tutorías una, simple hora a la semana, donde se, se, le enseñase a los chicos y les diesen consejos sobre cómo usar herramientas digitales para la presentación de proyectos, más allá del PowerPoint, y también a la hora de, tener una buena exposición oral para su presentación. Y bueno, ya en, la parte en la que ya se elige los eh, proyectos que se van a llevar a cabo, la de, deliberación, eh, bueno, los grupos mixtos que son los encargados de, de, de, que han ido evaluando que el proceso se, se, va llevando a cabo, que se, se va bien, eh, son los encargados de, elegirlo. Y si, si, damos algunas técnicas, bueno, ya hemos dicho antes que los profesores impartirían eh, consejos para realizar exposiciones, ¿no? Supone que son los profesores están curtidos antes de hablar en público. Y bueno, la verificación de los proyectos, lo que simplemente eh, este equipo mixto, que es el que elige los proyectos, pues ya está. Es, el que se adecua, no, vamos a meter a más gente, es el que se adecua para ver si, si, las propuestas se pueden llevar a cabo, es decir, si son realizables, si, se llevan bien, si no se pasa del presupuesto, si, si, todo, se están cumpliendo los valores, etcétera. Bien, y, ya está, simplemente de los, de estos, los eh, proyectos que no han sido elegidos, también se explicará por qué no han sido elegidos, ¿no? De, darle consejos de cómo podrían mejorarlo, de, cómo podrían incluso venderlo mejor, no ya al propio ayuntamiento, sino ya fuese otra, otra iniciativa incluso para poder volver a hacerla el año que viene. Eh, bien, eh, ¿cómo se seleccionan los proyectos? Esta fue una, una pregunta que, bueno, no sabíamos si hacerla por número de votos, etcétera. Lo que hicimos fue eh, rondas eliminatorias, como si se tratase de, un torneo deportivo. Hay rondas que se, van eliminando proyectos y al final simplemente se queda con uno, que ha sido como, digamos, la, que mejor se ha defendido ante las demás. Y bueno, ya los resultados de estas se publicarán no solo a través de los medios del propio ayuntamiento, también dentro de, del colegio, ya sea con sus medios, sino con la cartelería interna. Luego, un, colegio, si, si consigue algo, te lo va a hacer saber. Eso sí que, eso lo saben hacer muy bien. Y con respecto a al resto de proyectos que no consiguieron eh, ser ganadores, pero que tienen potencial, en todos los colegios suelen tener una fiesta de fin de curso al final. Normalmente habrán sido estos días ya prácticamente, esta semana o la siguiente. Y normalmente, pues bueno, se pone una barra, se recauda dinero y habíamos pensado que ese dinero se podría destinar para próximos proyectos, de, para los que no han sido elegidos por Guadalajara. Ahora sí nos vamos, que ya creo que con el último punto, creo que es el 5, ¿no? Ejecución y llamamiento. ¿Cómo se hace el llamamiento a la gente que ha formado parte del proceso para participar en la realización de la propuesta seleccionada? Pues diciendo desde el principio que aunque el proyecto propuesto no sea elegido, puedes participar en los otros. Al final todas las propuestas son realizadas con la idea de acoger a todos los participantes posibles, siendo los colectivos, siendo todos colectivos y no individualistas. ¿Cómo se tendrán en cuenta los proyectos no seleccionados? Pues como ha dicho Ángel antes, se le da un feedback para que imaginamos que le damos una puntuación, pues se le va a conocer esa puntuación y además, como hemos dicho anteriormente, con la recaudación final del curso eh, intentamos que los proyectos más votados, pues en función del, dinero recaudado, pues puedan tener la posibilidad de que sean, llevados a cabo también. El control de la puesta en marcha del proyecto. Pues el, comité visto es el encargado de todo. Eh, evaluará y hará un seguimiento aunque siempre animando a los participantes que sean ellos los que siguen adelante la, saquen adelante la propuesta. Evento de la, celebración. ¿Cómo se organiza el evento? Pues en la fiesta fin de curso se dedicará un momento para hablar del proyecto y los resultados. Y la rendición de cuentas, pues habrá una parte donde se explicará todo el proceso de realización, cómo ha ido, los proyectos presentados y en el que se está realizando para animar a los jóvenes a participar otros años. Y para reconocer la participación, pues además de diplomas certificados, se pueden incluir participaciones en forma de memorias en los anuarios escolares, además de realizar un vídeo conmemorativo para ello y alojarlo en la web del colegio. En un pleno extraordinario con el equipo de gobierno y equipo de la Junta Directiva del Centro Escolar se realizará la entrega de estos diplomas. Aprovecharemos o, se convocará un pleno extraordinario y se hará ante el equipo de gobierno y al igual que contra, con, el equipo directivo del instituto creo que con esto lo hemos acabado. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias, Francisco, por, ese trabajo que yo, bueno, estuve presente, pero simplemente para alguna duda puntual, ese trabajo es, vuestro y, bueno, y esa era la, la idea también y, y creo que al final, eh, aunque se plantearon con muchas dudas en un inicio, yo creo que ha quedado bastante redondo y que es algo que se puede llevar tranquilamente a realizar en cualquier centro o, en cualquier ayuntamiento, que vamos, yo ojalá espero que, se haga, Entiendo que se requerirá cierta adaptación según el contexto, pero, pero creo que es totalmente eh, válido tanto darle las gracias tanto a Francisco como, como a Ángel. Y, bueno, ahora vamos a pasar por el chat, vamos a la, última, a la última fase ya de estas sesiones, de este curso, y ya es una fase ya de evaluarnos nosotros mismos, o sea, nos vais a evaluar vosotros a nosotras. Eh, os vamos a pasar por el grupo una pequeña encuesta, se resuelve en cinco minutos, es una encuesta de, muy muy rápida, donde eh, os preguntamos por los contenidos, los materiales que os hemos dado, las conferencias y queremos que, nos, os toméis unos minutos para evaluarnos, ¿vale? Es totalmente anónima. Eh, esto de cara a que nosotros hagamos otras sesiones, ya sean presenciales o online, eh, hagamos otro, otro curso a nivel europeo o a nivel eh, provincial, que sepamos mm, cómo están los materiales, que sepamos cuál es vuestra impresión y que podamos mejorar. Entonces, os voy a pedir, por favor, que vayáis al chat, la resolváis en cinco minutos y en cinco minutos volvemos y comentamos si queréis las experiencias en voz alta. O sea, mira, a mí me ha parecido esto bien, esto no, esto me ha gustado y ya cerramos y damos por, por concluida la sesión, ¿vale? Nos damos cinco minutillos, si, os parece. No, creo, no creo que os lleve más. Vale, yo creo que ya hemos dado tiempo ¿no? a que más o menos eh, todo el mundo rellene la, encuesta. Eh, la persona que no, bueno, puede ir terminando mientras. Y nada, yo antes de cerrar lo que me gustaría es que, bueno, pues la encuesta está bien para tener nosotros unos datos más o menos, más cuantitativos, pero la verdad es que me gustaría escuchar vuestra experiencia de viva voz, si hay algo que, queráis comentar, que hayáis hecho en falta, eh, cosas que si queráis destacar, pues mira, esto me ha, gustado o lo que queráis pues que es el momento y que también tomaremos nota. Francisco, tuyo es el micro. Sí, decir que me voy, pero sí me gustaría decir que, por ejemplo, eh, el hecho de, lo he puesto en el, cuestionario, a lo mejor alguno algunos de los chicos contándonos algunas de las fases por las que han pasado y demás, pues hubiese estado interesante de, de tenerlo aquí con nosotros y que nos lo cuenten con sus palabras y con sus vivencias. Sí, pues la verdad es que, que llevas razón y, y quizá pues mm, sería muy interesante ver, ver también, y sería también motivaría mucho, ¿no? Ver también cuál es la experiencia de, un niño o de una niña. Quizá podríamos contactar la siguiente vez con alguien, quizá ya de, los más mayores, ¿no? De, quizá de instituto, de la ESO, y que nos comentasen. Pues, pues muchas gracias, Francisco, por, por la aportación. Espero, que nos veamos pronto. Estaremos en comunicación porque además tenemos que mandar los certificados y todo esto, así que estaremos, iremos hablando, ¿vale? Genial. Saludos. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere, quiere comentar algo en la línea de Francisco, algo que aportar, alguna cosa? Yo quiero agradecer. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Andrea, claro. Perfecto. Bueno, agradecerles la, oportunidad, la, experiencia. Creo que mm, coincido con, con, mis compañeros en que lo que más me, me llevo es, son las, los relatos que nos comentaron los distintos eh, políticos, los distintos agentes de cambio, eh, sobre todo Rosa, que hoy día nos transmitió esa energía tan linda. Así que mm, muchas gracias, para mí esto es súper desconocido, en Chile es una práctica que no se realiza, Así que me la llevo mm, como experiencia y como aprendizaje. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrea. Lo mismo te digo que Francisco, que estamos en comunicaciones, que os tenemos que mandar las certificaciones y que de todas maneras que aquí nos tenéis. Si queréis plantear algún proceso participativo, mm, no cabe duda, y queréis que, bueno, materiales, que os echemos una mano, colaboración de algún tipo, que, que nos escribáis y que nos ponemos a ello, o algún tipo de asesoramiento, lo que queráis, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más se anima a compartir algo? sea bueno o malo, ¿eh? también críticas constructivas, pues bienvenidas sean. ¿Nadie más se anima a aportar algo? Si los materiales le parecieron claros, si hubo problemas con las etapas, si le parece muy técnico, no sé, si, echaron en falta algo, si fueron muchas sesiones, si fueron pocas, no sé. A mí me gustará una segunda parte, <laughs> porque es como que esto es como introducción, está muy bien, pero claro, yo no me, yo no me siento en disposición, por ejemplo, de, llevar un proyecto de estas, porque al final es mucho trabajo. Mucho. Mucho trabajo en el que si te equivocas en algo, lo vas a pagar caro con más trabajo o, bien con, con, que algo no funcione. Entonces mm, necesitamos, yo por lo menos necesito una segunda una segunda parte. Vale, quizá algo, algo más de acompañamiento o de, la, o de implementación, quizá de acompañamiento en la implementación de los proyectos, por ejemplo. Puede ser, sí, por ejemplo. De decir ya a lo mejor que nos, centremos en eso y decir, bueno, Victoria, ¿tú qué es lo que quieres llevar? ¿Cuál es tu ámbito? Eh, ¿Dónde lo quieres llevar a la práctica? Y que quizá os acompañemos en, el, en la realización. Es decir, venga, vamos a contactar con, vamos a... Más, específico quizá no tanto de entender qué es o de... ¿Más por ahí? sí, sí, sí, sí totalmente, por ahí pero, pero vaya que eh, a mí me ha gustado muchísimo el taller, además como es bastante práctico, pues es muy motivador porque no es simplemente decirte, mira, un presupuesto de participativo es esto, no, imagina uno, créalo y comparte con otras personas y colabora. A mí me ha parecido muy interesante, lo he disfrutado mucho, hacía tiempo que no disfrutaba mm, una cosica online, porque últimamente las cosas online están tendiendo mucho a, a lo muy teórico, y estamos perdiendo la parte práctica y, la verdad es que yo lo he disfrutado mucho, y, pero eso, a mí me, falta a mí me falta. A mí me falta. Pues me anima mucho que me digas eso, porque a mí el online se me pierde porque yo estoy acostumbrada a lo presencial que hacemos aquí en Media Live y se crea mucha comunidad, ¿no? Porque, mm. bueno, por pues el descanso que se hace de media hora no es simplemente, bueno, hazte un café en tu casa, sino de, oye, nos bajamos a la cafetería y nos tomamos algo y me cuenta qué es lo que haces. Claro. y se crea mucha comunidad en ese tercer en ese tercer tiempo es donde se gestan muchas cosas también. Mucho, y además que salen muchos proyectos, porque al final, ah, bueno, pues tú estás en esto, pues oye, llámame y lo hacemos, voy un día al colegio y, y, hago, e-, y se crea mucho, pero bueno, eh, me alegro por lo menos que, bueno, que los trabajos en grupo hayan, hayan ido bien, que, se ve que han ido muy bien, así que pues muchísimas gracias Victoria, a ver si podemos plantear esta segunda parte, que esperemos que sí, y a ver si lo podemos hacer más específico. Nuestra idea con todas estas eh, ideas que nos estáis transmitiendo, vamos a hacer un informe. O sea, todo lo que estáis comentando aquí de, hombre, pues yo echaba en, falta que haya, que haya niños y niñas que nos cuenten su experiencia, o yo echo en falta que sea más aplicado, o yo... Todo esto vamos a analizarlo y vamos a elaborar un informe para que, o sea, que, no es simplemente que estamos aquí, eh, mi compañero Alejandro y yo, escuchando por, bueno, venga, ¿qué os ha parecido? Sino que, que vamos a redactarlo y vamos a sacar estadísticas de las encuestas que nos habéis dado y que que tenemos interés en hacerlo bien. Así que esperemos que, podamos, que podamos hacerlo. Muchísimas gracias, Victoria. A vosotros. ¿Alguien más se anima? Bueno, yo me gustaría de daros las gracias por, estos talleres participativos. Eh, desde que vi la publicidad, pues eh, me encantó y las expectativas se, han cumplido con, ellos. ello la parte teórica y práctica la he visto muy bien. Eh, me han encantado conocer las experiencias de otros municipios, cómo lo están llevando a cabo. Y bueno, eh, sí estoy con Frank, me gustaría también de conocer eh, no solo los organizadores de los proyectos participativos, sino la otra parte participante, de conocer su, su experiencia, pero por lo demás lo veo bastante bien. No sé si los materiales eh, tenemos acceso a ellos, pues, si podemos... Te, eh, mm. Sí, los materiales tenéis acceso a ellos, lo que os hemos dejado, y de todas maneras vamos a crear una carpeta donde también estén vuestras presentaciones y esté todo para que, lo tengáis todo recogido. Pero sí lleva razón, quizás hemos pecado fíjate que cuando se diseñan presupuestos participativos se dice no sea jerárquico y, deja que los niños hagan, eh, pues, tengan voz, realicen ellos las actividades, lleven el mando y es verdad que, fíjate, estoy yo pensando ahora, a la hora de diseñar esto, hemos dicho, ¿a quién le damos voz? A, las instituciones que lo llevan. Claro. Bueno, al final ninguno nos libramos de esta óptica un poco, ¿no? Pues, pues tal, y, la verdad que, lo, apuntaremos. Y luego, pues, Juanmi, yo te tengo apuntado, eh, hablamos también porque la verdad es que me gustaría, ¿sabes qué? Que todo esto también es fruto de este proyecto que tenemos de buenas prácticas de presupuesto participativo a nivel europeo, y la verdad es que me gustaría conocer más en profundidad lo que hacéis allí en el Saucejo y a ver si podemos hacer alguna entrevistilla, que nos paséis info o que podamos hacer alguna, alguna cosilla que yo creo que sabéis que tenemos también, nosotros desde Mediala dirigimos el laboratorio participativo de Andalucía, la 717, no sé si lo conoces, y que es un, bueno, pues con la Junta de Andalucía, la Consejería de, Políticas Sociales, y es una plataforma de, participación en general, no aplicada a jóvenes. Y sí, yo creo que el Saucejo ha estado ahí participando en. Claro, hemos hecho bastante formación y tal. Y oye, pues me interesaría si no también pues, hacer una entrevistilla y podríamos publicarla también ahí. Y bueno, que, me gustaría que, jo, que, ya que la gente que hace cosas, que se vea, ¿no? Que parece que, pasan desapercibidas y, parece que nadie hace nada y hay mucha gente dedicando tiempo a estas cosas. O sea que. Sí, nosotros estamos, haciendo, estamos haciendo mucho en el Saucejo, pero. Mm, también estamos muy verdes en este tema, que no tenemos una partida como tal de presupuesto participativo a lo mejor grande como puede tener otro municipio, nosotros vamos haciendo a través de subvenciones, venga, pues ahora vamos a destinar a que participen un poquito los jóvenes y así vamos trabajando. Pero... pero ya nada más que la, la, la intención de formación, Juanmi, yo, yo ya creo que eso tiene un mérito Mm, bastante grande. Y luego eh, el tema de que se puede incluso hacer, que nosotros vamos, vamos a implantar simulación de presupuestos, que también, bueno, pues una forma de intentar <laughs> llevar a cabo un poco estos valores. Pero claro, no tiene la misma motivación para los chicos y chicas, porque al final no se llevan a cabo sus propuestas. Pero bueno, puede un ensayo, aunque sea para los coles, para, bueno, pues en algún ayuntamiento puede ser algún ensayo. Pero que quedamos pendientes de, de, comunicarnos, ¿vale, eh, Juan? Muy bien. Muchísimas gracias por participar. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera apuntar algo o comentar algo? Pues si nadie más se anima, eh, damos por concluida la sesión. Como decimos, quedamos a vuestra disposición para lo que haga falta. Intentaremos expedir los certificados a la mayor brevedad posible. Danos eh, mm, una, o dos semanas de plazo, que yo sé que siempre luego llegan los correos de cuándo, cuándo, que, no nos olvidamos, darnos eso, unos 15 días de plazo para que lleguen y os los mandaremos a vuestros correos con los que os habéis inscrito en formato digital, ya firmados y, y tal. Y nada, nos queda, quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Si hay una segunda edición, que esperemos que sí, os contactaremos por si queréis participar, no solamente eh, como parte asistente o bueno como parte del curso, sino para que contéis también vuestra experiencia por si hay gente nueva que se apunta. Vosotros ya llevaríais un, un background ahí importante y una experiencia, entonces podríais quizá contar vuestra experiencia y que os podemos, os podemos contactar también como ponentes un poco. Así que bueno, pues quedamos ahí y cualquier cosa ya sabéis que podéis contactarnos a marialab.go.gr.es. Hablamos por correo, pasamos los materiales, pasamos los certificados y quedamos a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas, de verdad. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias Antonio. Gracias a vosotros.